Okei, mä voisin varmaan jo, jo aloittaa. Et, tota, hyvää iltapäivää kaikki. Tervetuloa Helsingin tutkijakoulun kollegiumin avoimelle luontosarjalle, jonka teema on siis moraalipolitiikka ja talous. Tämän päivän aiheena meillä on maahanmuutto, ihmiset ja työ. Mä oon itse Piika Tervonen, mä oon ja vähemmistöpolitiikkaa historian tutkija Oikeuslaiden tutkimuksen keskuksessa ja tota, mä toimin tänään puheenjohtajana. Meillä on kaksi erittäin kiinnostavaa puhujaa tänään. Meillä on Annika Forsander ja Matti Sarvimäki. Ehkä voi sanoa, että, molempia yhdistää se, että on tuonut ainakin mun, mun tutkijan näkökulmasta aika tuoreita ja hyviä avauksia, käsitteitä, ajatuksia tälle suomalaiselle maahanmuuttokeskustelun kentälle, joka on usein ollut välttämättä niin moralisoivaa puolesta vastaan keskustelua tota, Arko Forsander on, on varmaan parhaiten tunnettu suurelle yleisölle Helsingin kaupungin ensimmäisenä maahanmuuttoasioiden johtajana, jossa on toiminut vuodesta 2007, mutta myös, myös Forsander on, on erittäin vahva tutkijatausta hänellä ja hän on toiminut Svenska Social Communal Högskolan vanhempana tutkijana ja etisten suhteen ja nationalismin tutkimuksen keskuksessa Serenissä. Ja Sanoisin, että suorastaan pienimuotoisessa klassikon asemassa on hänen 2002 kirjansa Luottamuksen ehdot, jossa Rosani käsittelee maahanmuuttajien asemaa suomalaisilla työmarkkinoilla. Sitten meillä on Matti Sarvinäki, joka on taloustieteen tutkija Aalto-yliopistolla. Toimi tutkijana myös valtion taloudellisessa tutkimuskeskuksessa. On toiminut vierailevana tutkijana vaatimattomasti muun muassa London School of Economicsissa ja MITissä vuoden 2009. Tervetuloa. Ja tämä homma menee nyt niin, että, että ensin Matti aloittaa puoli äh, tuntia, sitten otetaan muutama ihan lyhyt kysymys. Sen jälkeen Annikan osuus, taas pari kysymystä. Äh, sitten Matin kommenttipuheenvuoro ja sen jälkeen aletaan keskustelua. Eli Matti, äh, kiitos. Kiitos paljon kutsusta hauska olla täällä keskustelemassa teidän kanssa tänään. Tota, tämän niin kuin, suuremman luontosarjan nimi oli niin politiikka ja talous. Ja näin kuulijoisena tutkijana yritin sitten rakentaa oman esitykseni näiden kolme teeman ympärille. Ja mä ajattelin aluksi mennä oikein kauaksi omalle mukavuusalueelta niin ja yrittää sanoa jotain. jotain. Voiko talous tietenkin sanoa jotain järkevää moraalista? Se on siksi hankala asia taloustieteilijä puhuu esiksi, että me oltaisiin jotenkin erityisen moraalittomia ihmisiä. Mä en usko, että se on totta, vaikka sellaistakin ehkä joskus esitetään, vaan se, on, se niin mikä tekee siitä haastavaa on se, että meillä on hyvin voimakas positiivismin Tietysti Meidän kasvatetaan voimakkaasti niin koulutuksessa pyrkiin siihen, että yritetään selvittää se, millainen maailma oikeasti on. Ja pysytellään niin kuin aika hiljaa sen suhteen, millainen sen pitäisi olla. Totta kai moni meistä on niin kuin ryhtynyt, niin motivoituu sillä. Että jos me ymmärretään, miten maailma toimii, niin silloin sitä tietenkin on niin kuin, mahdollisempaa parantaa. Että se on niin ennakkoehto siihen, mutta on hyvin voimakas niin pyrkimys pitää omat moraalit ja omat, omat arvomme irtaallaan siitä, että mitä tutkitaan. Ja lähinnä niin kuin, suhtautui niihin varauksellisesti sille, ettei ne vaan sotke sitä niin objektiivisuutta, mihin me pyritään siihen, mitä, mitä yritetään. Eli mä koitan puhua pikkusen vaan siitä Siis tämähän tietenkään, tietenkin on mun käsityksen moraalifilosofian sisällä on myös samantyyppinen, siis onko se nyt deskriptiivinen etiikka tai jotain siihen suuntaan, jos kysymys on se, millaisia moraalikäsityksiä maailma, maailmassa on. Ja mä vähän siihen suuntaisesti yritän tätä muotoilla ja ennen kaikkea kysy niin päin, että jos me katsotaan sitä maahanmuuttopolitiikkaa, mitä oikeasti harjoitetaan, niin minkä tyyppisen niin kuin, aina maailman kanssa se on yhteensopiva. En mä koitan tulla se, sitä kautta lähestyä tätä. Ja se, miten taloustieteellisesti nyt ajattelee, sit on se, että koska maahanmuuttopolitiikka niin kuin ylipäätään politi- politiikka melkein aina, niin se tuo voittajia ja häviäjiä. Pitää yrittää ymmärtää, että ketkä voittaa, ketkä häviää ja kuinka paljon. Ja sit, kun me, jos meillä on tästä jonkinlainen käsitys, niin sitten me voidaan miettiä sitä, mitä, mitä se kertoo siitä, että millaista politiikkaa. Kenen ikään kuin annetaan voittaa, ketä me suojellaan enemmän, ketä, ketä vähän. Mutta sitten siinä kohtaa päästään, että ne on niin laji, jota mä kuvittelen vähän niin tietävän, mistä mä puhunkin. Ja sitten lopuksi mä ajattelin puhua politiikka otsikon alla omasta tutkimuksestani, joka, joka jos kysymys on se, että voi toimia suomalainen kotouttamispolitiikka, mitä kotouttamissuunnitelmat niin ihan oikeasti, mikä niiden vaikutus on. Okei. Okay. Mennään tänne hankalalle, hankalampaan osaan. Ja kai se nyt, no, tätä taloustieteellisessä keinossa jotenkin yrittää ajatella, niin me nyt yleensä lähdetään ikään ihmis, yksittäisten ihmisten hyvinvoinnista ja ajatellaan, että on olemassa abstrakti hyvinvointifunktio, jossa on jotain panoksia, tai vektori X täällä, joka voi siis olla, olla materiaalista kulutusta, se voi olla vapaa-aikaa, mutta se voi olla kaikkea muutakin. Se voi olla sitä, että millaisessa ympäristössä me saadaan elää, no mitä muut ihmiset ajattelee meistä. Ja, ja se voi olla myös täysin altruistista se, mitenkään sanota, että eikö tuonne kuuluisi myös se, että välitettäisiin siitä, miten, millainen muiden ihmisten hyvinvointi. Tai ei siis sinällään, se on vaan niin hassu tapa kirjoittaa se, että kaikki, kaikki on mahdollista. Mutta jos me ajatellaan nyt niin, että on olemassa joku tapa, miten tämmöiset erilaiset tota, panokset muuttuu hyvinvoinniksi yhdellä ihmisellä, ja sitten me voidaan vielä ajatella, että on olemassa sosiaalinen hyvinvointifunktio, joka on sitten näiden yksityisten ihmisten painotettu suuntaan. Mä sanon nyt tätä painotettuna siksi, että tämä on ehkä vähän se, mihin mä tähtään siinä, että millainen, mitä se politiikka, mitä harjoitetaan, niin mä, mä, jos, jos kaiken tämä pystyisi mittaamaan ja havaitsemaan, niin me voitaisiin kysyä, että mitä noin kammat pitää olla, jotta meillä on optimaalinen politiikka, kenen etuja, kuinka, kuinka paljon me arvotetaan jonkun ryhmän etua verrattuna toiseen ryhmään Tietenkin tämä ongelma on se, että eihän me nyt tiedetä, miltä noin, mikä se on uuden funktiomuoto on, ei me pystytä mittaamaan niitä kaikkia panoksia, joita sinne menee, niin tiedetä, miten, mihin, miten kaikki niihin mahdollisiin juttuihin maahanmuutto voi vaikuttaa. Ja siinä mielessä tämä oli tosi löysää puhetta siinä, että, täytyy tämä niinku antaa jonkinlaisen niin frameworkin niin ajatella tätä asiaa. Ja se, mitä mä kohta puhun, niin, niin mä yritän vähän puhua siitä, että miten maahanmuutto vaikuttaa joihinkin noihin X lähinnä ihmisten tuloihin, työllisyyteen, päähintoihinkin. Mutta tämä on se niinku, jotenkin, tää, no, jotenkin tämän tyyppisessä niinku keinossa taloustieteilijöille ihan luontevaa ajatella niinku, erilaisten asioiden hyvinvointivaikutuksia. Okei. Okay. Mutta mennään nyt tosiaan sit sillä puolelta, mikä on vähän helpompaa. Ja nyt mietitään vähän, mikä on se niinku yksinkertaisin tapa jakaa maailman ihmiset niin ryhmiin, jotka voisi mennä tuommoiseen hyvinvointi, sosiaaliseen hyvinvointifunktioseen. Ja tässä on niin kuin, aika rikas teoria siitä, millä eri tavoin maahanmuutto tai ylipäätään muutokset työvoiman määrässä, millä tavoin taloudet sopeutuu niihin. Ja tietenkin meillä on siis taloustieteen ylipäätään toimii niin, että me yritetään tehdä mahdollisimman yksinkertaistavia malleja, jotka niin järkevällä tavalla yksinkertaistaa monimutkaista todellisuutta. Ja sitten tiedän, on erilaisia malleja, jotka tekee erilaisia yksinkertaistuksia, ja sitten katsotaan, mitä niistä, niin kuin, mitä niistä ikään loogisesti seuraa. Jos me ajatellaan, että jos olisi tämmöinen näin, niin mitkä on ne loogiset johtopäätökset. Mä en nyt mene mitenkään syvällisesti nyt mihinkään näistä teorioista, mutta niin, niitä ehkä ne on mä voin olla jotenkin summeroida tämmöisellä hassulla laatikolla sitä, mitkä ne niinku, mikä se perus, perusviesti tästä teoriapuolesta on. Ja se viesti nyt on lyhyesti se, että tää, se, että ihmisiä muuttaa paikasta toiseen, on hyväksi jollekin ja huonoksi jollekin muille. Se ryhmä, jolle sen pitäisi ainakin olla hyväksi, on muuttajat itse. Ihan jo siksi, että jos ei se olisi niille hyödymistä, niin meidän pitäisi nähdä aika paljon vähemmän. Mutta pitäisi olla vähemmän ihmisiä, jotka haluttaisiin muuttaa tietenkin niin se riippuu siitä, minä saa, kun lähtökohdepaikassa ja mikä tilanne on lähtömaassa. Tietenkin on hyvin niin kuin äärimmäisiä tilanteita lähtömaassa, jossa siis jossa jääminen voisi tarkoittaa kidutusta tai kuolemaa. Ja tietenkin siellä, silloin voittaa paljon, jos pystyy välttämään sen. Työperäisessä maahanmuutossa voi olla vähän saa asioissa paremmista palkoista tai paremmista työehdoista tai mistä ei ikinä kysymys. Mutta se on se, tota, se on ehkä se ryhmä, joka voittaa eniten. Se on tietenkin myös se ryhmä, jolla on kaikista vähiten sanottavaa poliittisessa prosessissa, koska he eivät ole niin voi osallistua oikeastaan kummankaan maapolitiikkaan. Ja mä koitan kohta puhua vähän siitä, kuinka paljon niin kun, työperäisestä maahanmuutosta, kuinka paljon me voidaan ar- arvioida, että, että kuinka hyödyllistä se on niille, jotka, jotka muuttaa. Sitten Kahden maassa on kaksi ryhmästä. Ensimmäinen on se ryhmä, jotka jollain tavalla kilpailee niitä uusi maahanmuuttajien kanssa. Työmarkkinoilla tämä on niin täällä tarkoittaa ihmisiä on samankaltaisia taitoja kuin maahanmuuttajat. Ja jos me ajatellaan, että Suomeen muuttaa paljon putkimiehiä, niin sitten voi vaan niin kuin, voisi kuvitella, että Suomessa jo olevat putkimiehet kohtaa enemmän kilpailua, he, he joutuu ehkä laskemaan hintoja, he palkat alas siitä, mitä se olisi ollut, jos, jos näitä muualta tulleita ei olisi ollut. Ja to, he on joku on menettänyt työpaikkansa. Voidaan ajatella, että kilpailu tapahtuu myös vaikka hyvinvointijärjestelmässä julkisten palveluiden käytössä. Voidaan ajatella, että se tapahtuu vähän asuntomarkkinoillakin. Mä keskityn nyt tässä, tässä puheessa näihin niin palkka- ja työllisyysvaikutuksiin. Mutta sitten on olemassa myös, myös porukkaa ohjelmassa, jotka hyötyy maahanmuutosta. Jos mä ajatellaan se putkimiesesimerkki, niin kaikki kun meillä on putket rikki ja tarvitaan putkimiestä, niin meille on kaikille muille hyödyllistä se, jos putkimies on helppo saada ja jos, jos se vielä tekee sen halvemmalla se homma kuin pois. Meillä jää vähän enemmän rahaa, että me käytetään jokin muuhun. Tästä tulee virtoja, jotka hyödyttää vähän niin kuin potentiaalisesti kaikille me ollaan työmarkkinoilla ajatellut sitä, että on, on työntekijöitä, jotka on niin toisiaan täydentäviä. On jos, jos, mä, jos ihminen on vaikka johtaa porukkaa, niin hän, hänen oma tuottavuutensa on kasvanut. Toivottavasti sitä sen mukaan, mitä isompaa porukkaa hän on johtamassa. Ja me voidaan miettiä paljon tämmöisiä esimerkkejä komplementaarisuudesta, jolloin se, että jos mulla on sen tyyppistä osaamista, mikä tulee arvokkaammaksi siksi, että Suomeen muuttaa tietyn tyyppisiä ihmisiä, niin silloin mä tulen hyötymään siitä työntekijänä, mä tulen hyötymään siitä asiakkaana silloin, kun mä ostan nyt ihmisten palveluita lähtömaassa on täsmälleen päinvastainen tilanne. Eli me voidaan täsmälleen sama tarina kertoa siitä, että Puolasta lähtee putkimiehiä pois. No ne Puola, Puolaan jäävät putkimiehet varmaan hyötyy siitä, koska heistä tulee niin niukempi, niukempi tota, tuotantotekijä. He voivat vaatia enemmän, enemmän hintaa heidän, heidän palveluistaan ja sitten heidän, heidän tota, niin, asiakkaansa kärsivät. Eli tämä on niin kuin, tietenkin nämä ei ole niin kuin, viisi tämmöistä laatikkoa, vaan ajatellaan, että nämä on kaikki niin jatkumoita siinä, että on, on hyvin paljon kilpailevia ihmisiä ja vähän kilpailevia ja vähän täydentäviä ja tosi paljon täydentäviä. No, tämä on nyt mun nähdäkseni se niinku yksinkertaisin tapa hahmottaa sitä, että et, et, ketä, ketä meidän pitää, pitäisi katsoa. No, se teoria yksinään ei sen enempää oikeastaan kerrokaan. Se, että me voitaisiin oikeasti miettiä sitä, että miten mitä ne maahanmuuton vaikutukset on, mitä pitää tietää myös kuinka paljon. Kuinka paljon näitä voittajia ja häviäjiä on ja kuinka paljon ne voittajat voittaa, kuinka paljon häviäjät häviää. Ja nyt täällä on aika tiukka aikarajoite, niin mä ajattelen keskittyä empiiristen tulosten suhteen vaan näihin kahteen ryhmään. Mutta muistetaan nyt, että siellä on ne, ne muutkin ryhmät on, on, on siellä, siellä olemassa. Okei, eli kysytään ensin, kuinka paljon sanotaan, ihminen, joka muuttaa köyhästä maasta rikkaaseen maahan, kuinka paljon voi ajatella, että hänen tulonsa kasvaa? Tämä on aika niin kuin, yksinkertainen selkeä kysymys ja se ei ilmeisesti tärkeä kysymys, kun aletaan miettiä, miettiä sitä, mitä nämä vaikutukset on. Tämä taulukko on uh, Gordon Hansonin tämmöisestä katsausartikkelista muutaman vuoden takaa. Ja sen tekee yksinkertaisen pointin Meksikon ja Yhdysvaltojen välisen Edes kysyin tätä kysymystä, jos Meksikosta muuttaa ihminen niin jos Yhdysvaltoihin, kuinka paljon he voivat ajatella voittamassa. Ja no yksinkertaisin tapa katsoa sitä kysymystä on todeta se, että no, Meksikon BKT per capita on 9700 dollaria, Yhdysvaltoja yli kolme kertaa enemmän. t ehdotus olisi 25 000 dollaria. Mutta eihän se nyt varmaan ole se, koska vastaus siihen kysymykseen, koska käy meksikolaiset työntekijät on erilaisia kuin yhdysvaltoiset työntekijät. Hän nyt on keskimäärin vähemmän koulutusta ja Joten sit yksinkertainen temppu tässä on se, että kun katsotaan sit samalla lailla koulutettuja ihmisiä, katsotaan samalla lailla koulutettuja me katsotaan meksikolaisia, joilla on tietty koulutus, jotka on tietyn ikäisiä, ja katsotaan Yhdysvalloissa läpi meksikolaisia, joilla on sama koulutus, jotka on saman ikäisiä, ja vertaillaan heidän välisiä palkkoja. Silloin päätetään tuommoiseen noin 10 000 dollaria vuodessa, mikä on aika paljon rahaa, kun lähtötaso on, on tosiaan aika, aika pieni. Lähdetään seuraavaksi kuvan tästä Lemonsin ja kumppaneiden paperista, jossa tämä sama laskelma on tehty muillekin maille kuin Meksikoille. Tässä on muistaakseni 43 maata. Ja, ja tässä on y-akselilla on se, kuinka monta kertaa enemmän tai niin ihmiset, joilla on samanlaiset havaitut ominaisuudet, kuinka monta kertaa keskimäärin enemmän he tienaa Yhdysvalloissa kuin Tuolla on vähän tämmöisiä eri värisiä tota, niin, pylväitä, jotka, jotka niin kuin sitä että erilaisia oletuksia, kuinka, kuinka valikoituneita he on niin havaitsemattomia ominaisuuksia. Voidaan ajatella, että motivoituneemmat ja ahkerammat ihmiset saattavat vaikka niin, tota, todennäköisemmin muuttaa, muuttaa toiseen maahan töihin ja sitten osittain he voi saada sen takia parempaa palkkaa, että on tällaisia havaitsemattomia ominaisuuksia. Ja se ja tässä on niin erilaisia oletuksia siitä, että miten tämä valikoituminen tapahtuu. Mutta se, se ei mitenkään muuta sitä, sitä tota perussanomaa tästä kuvasta. Että nämä hyödyt näyttävät olevan vahvempia. Me millä millään <laughs> päästä, millä oletuksella päästään tällaisen tasavallan kohdalla alle sen johtopäätökseen, että, että ihmiset enää kaksi kertaa enemmän, samanlaiset ihmiset enää kaksi kertaa enemmän Yhdysvalloissa kuin Dominikaisessa tasavallassa mutta kuitenkin tässä vieläkin on niin aika paljon, että tämä ei ole ihan vielä semmoinen ihan gold standard, semmoinen kausallinen estimaatti, mistä tykättäisiin. Katsotaan vielä nopeasti kolmatta paperia, joka on AUN. Joka on itse asiassa tulee hyvin lähelle sitä tilannetta, kun pitää vaikka lääkkeitä testata, jolloin otetaan, jaetaan satunnaisesti ihmiset kohderyhmään ja verrokkiryhmään jo sen takia, että tämä, no, tämä jakaminen tapahtuu satunnaisesti, niin voidaan verrata näitä ryhmien keskimäärin toisiinsa. No, tämmöisen nyt vähän vaikea tehdä yleensä niin kuin yhteiskuntapolitiikkaan liittyvissä asioissa, mutta aina välillä sellaista tapahtuu. Ja ikään kuin sattumalta. Tai tehdään jotain, joka muistuttaa tämmöistä hypoteettista koetta. Ja se mitä näissä itse asiassa on sarjapapereita, jotka niin, tarkastelee uuden niin viisumiarpajaisiin. Joka vuosi Tongalla järjestetään arpajaiset työluvista uuteen Seelantiin, sinne voi mennä. Voi ilmoittaa, että haluaisin mennä uuteen Seelantiin töihin, ja sitten järjestetään arpajaiset, kuka pääsee. Tämä on niin kuin hitas arpajaiset Helsingissä. Nyt ne, mitä McKenzie ja Kumpen teki, on sitten kat- mittaa niin kuin, katsoa niitä ihmisiä, jotka osallistuivat arpajaisiin, vertaa niitä, jotka voitti niihin, jotka hävisivät mitä ne löytää on se, että vuosi näitä arvioista jälkeen ne, jotka pääsivät uuteen Seelantiin, tienaa 263 prosenttia enemmän kuin ne, jotka jäi tohjalle. Ja he näyttää kaksi vähemmän mielenterveysongelmista. Tämä tämä vastaa kysymyksiin, jos kysytään asiaa, kuten nyt olen viimeisen neljän viikon aikana kokenut itsesi hyvin niin masentuneeksi. Tämän tyyppisiin kysymyksiin vastaa paljon positiivisemmin. Okei, okay, mä lopetan. Musta se ainut niin kuin empiirinen työ, mitä meillä on, niin näyttäisi viittanut siihen, että, on, että köyhistä maista tulevilla ihmisillä näyttää olevan hyvin paljon voitettavaa Siihen muuttamisessa, ainakin tässä mielessä, ainakin tässä tulo, materiaalisen kulutuksen mielessä. No entä sitten nämä kohdemassa olevat ihmiset, jotka joutuu kilpailemaan samoilla työmarkkinoilla, kun nämä tulevat? No, tämä on Tästä on se on hyvin vaikea kysymys mitata empiirisesti, koska me, se mitä me haluttaisiin tietää on se, että meillä on joku tietty ryhmä, vaikka ne putkimiehet, tänään helsinkiläiset putkimiehet, mikä niiden palkka on nyt, kun meillä on tämän verran maahanmuuttajia, verrattuna siihen, että mikä niiden palkka olisi, jos meillä olisi joku eri määrä maahanmuuttajia. Ja tietenkin vain toinen näistä, korkeintaan toinen näistä tilanteista voi olla oikeasti tapahtunut. Meidän tarvitaan joku tapa löytää se kontrafaktuaali, mitä olisi tapahtunut, jos maahanmuutto tullut vähemmän. Ihan samalla kuin äsken tarkoitettiin, se, tämä uuden seelannin arpajaiset tuotti sen niin uskottavan vertailuosan, mitä näille muuttajille olisi tapahtunut, jos he ei olisi päässyt muuttamaan uuteen Silloin me voidaan verrata näitä ryhmiä keskenään ja, tulee, ja oppia niin syy-seuraussuhteista luotettavasti jollain. Se on vähän vaikeampaa tietenkin sitten työmarkkinatasolla. Ja me voidaan ajatella semmoista hypoteettista koetta, jossa otettaisiin kasa työmarkkinoita, arvottaisiin toiset, että tänne saa muuttaa, tänne ei. Otettaisiin 10 vuotta ja vertailtaisiin, katsotaan mitä tapahtuu. Mutta tämä niin tämmöistä tutkimussuunnitelmaa mä en oikein ketään neuvo, <laughs> neuvo tekemään. Se voi olla, että se läpi ja vaikka se menisi, niin ei ehkä haluttaisi oikeasti sitä ryhtyä tekemään. Eli käytännössä me otetaan vertailemaan työmarkkinoita, jos jostain siis on tullut paljon maahanmuuttajia versus niitä, joihin on tullut vähän maahanmuuttajia ja nämä on hyödyllisiä kausallisuuteiden ymmärtämisestä vaan, jos ne ei ole muuten sama, jos ne on vertailukelpoisia muuta. Näin teille yhden kuvan, mikä vähän niin viittasi siihen, että tämä ei ole ihan helppoa. Tämä on vain Suomen kunnat, jossa on keskimääräiset tulot, on ne tota, y-akselilla syntyperältä ja ulkomaista väestöosasta. Siis X-akselilla että siellä on voimakas positiivinen korrelaatio. No se voisi tarkoittaa sitä, että maahanmuuttajat nostaa kantaväestön palkkoja, mutta ehkä se kuitenkin uskottavin tarkoittaa sitä, että jos sä nyt muutat Suomeen, niin varmaan niin et sä muuta sinne köyhimpään Suomen kulta. Että se valikoituminen sinne, mihinkä mennään, niin luultavasti riippuu aika oleellisesti siitä, että missä on hyvät työmarkkinat. Ja sen takia tämmöiset yksinkertaiset korrelaatiot ei, ei, ei on vaikea ajatella, että ne uskottavasti kertoisivat meille syy seuraussuhteista. Mutta joskus tapahtuu myös tämmöisiä kuin luonnollisia kohdeasetelmia, jotka muistuttaa aika paljon sitä hypoteettista koeasetelmaan, mistä mä äsken puhuin. Yksi kuuluisin tapahtui kesällä 1980, kun Fidel Castro piti puheen ja niin sanoi, että jos te haluatte lähteä Amerikkaan, niin saa mennä Marielin kaupunkiin, sieltä saa lähteä. Ja aika moni kuupalainen piti tätä aika houkuttelevana tarjouksena. Sen kesän aikana ennen kuin Yhdysvaltojen ja, ja Kuuban välisen yhteisen sopimuksen tämä homma lopetettiin, niin, se, niin reilusti toista ihmistä muuta. Suurin osa niistä meni Miami, joka oli vain se lähin kaupunki. Se oli se, se paikka, mihin, mihin oli luontevaa mennyt. Miamiin työvoiman määrä kasvoi sen aikana 7 prosenttia. Ihan tästä Ja se tapahtui nyt, uskottavasti se tapahtui siksi, että mitä tapahtui Kuubassa, ei siksi, että Miamiissa olisi syntynyt kauhean kysyntä kuubalaisille työntekijöille. David Clark hyvin kuuluisessa artikkelissaan hoksaa sen, että okei, tässä on nyt tämmöinen tilanne, joka muistuttaa tämmöistä koeasetelmaa. No verrataan Miami samankaltaisiin kaupunkeihin. Katsotaan, tippuuko miamilaiset niin verrattuna muihin kaupunkiin. En meneekö miamilaisilla matalasti koulutetulla työntekijällä huonommin, tai kuinka paljon huonommin heillä no, menee, kun he kohtaa näin voimakkaan, niin voimakkaan tota, ää, niin kuin shokin sinne työmarkkinoille. Tulos oli aika yllättävän, ei löytynyt mitään, ja kerta kaikkiaan ja se, se aloitti itse asiassa ison kirjallisuuden, se oli niin yllättävää, ei kukaan odottanut, että sieltä nolla tulosta tulisi. Kysymys oli vain se, että kuinka paljon se ne palkat Ja, sit, ja, tota, ja sitten ihmiset alkoi miettimään ehkä vähän enemmän myös sitä, että onko tämmöisiä vastaavan kaltaisia tilanteita on ollut tapahtunut muuten. Richard Friedman, joka on myös mun suosikkiartikkeleista tässä sen takia, kuinka uskottava se lähtöasetelma Tällaisessa äh, on vain yksi kaupunki verrattuna viiteen kaupunkiin, on kaikenlaisia. Se, se niin tilastollisesti. Ne, ne, niin, tota, ne luottamusvälit on vähän lahjoja siinä. Mutta mitä Richard Riebeck tekee, on, että sitä käyttää massamuuttoa entisessä Neuvostoliitossa 90-luvun alussa, jolloin yhtäkkiä saikin muuttaa pois Neuvostoliitossa. Israeli muutti tosi paljon, paljon ihmisiä. Israelin väkiluku nousi 15 prosenttia tämän takia 90-luvun alussa. Ja ne ihmiset, jotka tuli, ne tuli, oli eri ammatteista. Ne tuli paljon esimerkiksi insinöörejä, jotka oli minun Neuvostoliitossa insinöörejä, ja ne päätyi sitten usein olemaan insinöörejä myös Israelissa. Se mitä Friedberg tekee sitten on se, että se vertailee ammatteja, joihin muutti paljon, paljon maahanmuuttajia entisessä Neuvostoliitossa sellaisia ammatteja, joihin ei ollut tulijoita, joita ei, joita ei sattunut olemaan siinä, siinä porukassa, jotka muutti. Ja sekä ei löydy tänne negatiivisesti. Itse asiassa Friedberg löytää pikkusen positiivisen ja tarjoaa tarjota just sen tämmöistä komplementaarisuutta, että ja ottaen ajatus on se, että näitä naamutteista tuli alaisia israelilaisista pomoja. Ja sen takia, ja tämä voisi selittää sitä, miksi israelilaisten palkat tai kantaväestön palkat on. Albrecht Litz tekee samantyyppisen tutkimuksen Saksan yhdistymisen yhteydessä, jolloin, jolloin länsi on päässyt muuttamaan paljon etnisesti. Niin siis saksalaisia muista, muista niin itse asiassa hän katsoi nimenomaan tätä niin Aussiedlerin osaa, eli ei Itä-Saksasta tai DDRstä, vaan niin sieltä idemmästä. Hän näyttää työlli, pieniä negatiivisia vaikutuksia länsisaksalaisesta työllisyyteen, mitä on tapahtunut. Neljäs, minkä mä haluan vielä mainita, ne on Anne Krausberin ja Andjön Raumun tutkimus, joka katsoo pelkästään rakennussektoria Norjassa. Idea siinä on se, että kun EU EU laajenee. Norjankin saa alkaa muuttaa, muuttaa uusista EU-maista ja monet näistä muuttajista rakent- toimii rakennusalalla. Mutta sähkömieheksi ei noin vaan muuteta, koska silloin pitää olla sähkömiehellä, pitää olla norjalainen sähkömiehen lisenssi. Eikä se ole ihan niin yksinkertaista hommaa. Sen sijaan vaikka maalareita ei tarvitse mitään erityislisenssiä, että heitä tuleekin sitten tosi paljon. Ja mitä tässä paperissa tehdään, on sitten verrataan myös niin karkeasti ottaen sähkömiehiä ja maalareita keskenään. Ja ne löytää sen tietysti sen, mitä voisi odottaa, että ei maalaisten palkka kasvaa hitaammin kuin sähkömiesten palkka. Aika vähän nekin. Se vaikutus ei siinäkään ole mikään erityisen suuri. Se, se koko luokka on muistaakseni niin, että maahanmuuttajien osuus tietysti ammatissa nousee 10 prosenttia, niin palkat laskee 0,6 prosenttia kantaväestöön ja tulot mukaan, mukaan lukien se, että osa menettää ehkä, ehkä työpaikassa laskee 0,6 prosenttia. Eli kysymys on aika ainakin tässä tapauksessa yllättävänkin pienestä, mutta toki todellisesta ja tilastollisesti merkitsevästä sitä, niin tota, vaatetuksesta. Okei, okay. no miten, nyt sitten tietenkin haluaisi vastata siihen, että kuinka paljon on keskimäärin, mitä meidän pitäisi yleisesti ottaen ajatella siitä, että kuinka paljon kantaväestö tai niin kuin maahanmuuttajien kanssa todennäköisimmin kilpaileva kantaväestö työmarkkinoilla häviää, ja se on ei, ei siihen, ei, mä en pysty antaa siihen selkäkasvut. Noin, noin tota, estimaatit on välillä on vähän plussaa, välillä on vähän miinusta, usein on nolli. Joten kirjallisuus on paljon isompi kuin mitä mä, mitä mä kävin äsken läpi. Mutta se, mitä nyt voitoitetaan, on se, että jos nyt verrataan siihen, miten paljon ne, jotka muuttaa voittaa, niin me puhutaan ihan eri kertaluokan asioista. Et, et se, se on minusta aika roolista. se, mitä mä haluaisin vielä tai niin kuin yksi näin, asia, mikä on hyvä tässä mainita, on se, että sekä teoria että nämä tulokset myös viittaa siihen, että ne, jotka voittaa, niiden pitäisi ottaa yhteenlaskettuna enemmän kuin ne, jotka häviää. Ihan vain jo teoria. Se ei, ei vaadi mitään erityisen rohkeita teoriaa ajatella sitä, että me muutetaan ihmisiä paikasta, jossa on tuottamattomia, vaikka jos heistä tulee tuottavampi, niin maailman niin kuin kokonaistuotannon pitäisi kyllä kasvaa ja ka- kasvaa siitä. Ja siinä mielessä voisi niin tavallaan syntyä isompi kakku, josta on voittajia häviäjiä, mutta teoriassa voisi mahdollista myös kompensoida häviäjiä siitä isommasta kakkusta. Okei. Okay. No, se siirtyy nyt tämän politiikkapuolelle. Ja, ja ammattopolitiikka on tietenkin tosi hankala ja niin kuin arkan asia voi olla. Erityisesti silloin, kun puhutaan maahanmuuton sääntelystä, siitä kuka, kuka saa muuttaa mun, musta se mitä mä äsken esitin, ne tulokset on selkeästi, niin ne, on, ne tukee sitä mietintää, että millä, millä tavoin tämä tätä sääntelyä pitäisi hoitaa. Mutta viime kädessä on hyvin voimakkaasti normatiivinen asia ja siinä, sen takia mun leitaloustieteilijänä on ole mitään erityistä annettavaa siinä. Se mitä mieltä mä olen, jos se yhtään sen kummempi, niin tota, tämä arvokkaampi mielipide kuin kenen taksan puhunkin. Mä voin auttaa tässä, kuinka paljon, minkä kokoisista vaikutuksista voidaan ehkä puhua, mutta, niin, mutta sen pidemmälle ei ole vaikea päästä. Tämä on, ja tämä on, tämä on, tämä on asia, jossa pitäisi tietää, meidän pitäisi sitä käydä yhteiskunnalla päättää, mitä maahanmuuttopolitiikalla tavoitellaan, ja se on normatiivinen kysymys. Sen sijaan voidaan katsoa vähän helpompaa lajia, kotouttamispolitiikka, joka on niin, tota, ja, niin, tota, joka pitäisi olla aika, aika että täsmeen pitäisi olla kauhean eri mieltä. Eikä kukaan, jos poliitikko, joka pyrkii auttamaan Suomeen saapuneita maahanmuuttajia kehittämään taitoja sillä tavalla, että pystyy menemään töihin. Se, se, on, se luulisi olevan paljon niin kuin helpompi asia sille. No, no, on no helpompi olla samaa mieltä siitä, että tämä on varmaan ihan tavoiteltava, tavoiteltava politiikka. Mutta sitten kysymys on se, että no mitä se, millä tavoin se tehdään? minkälainen politiikka sit oikeasti auttaa ihmisiä löytämään niin, tota, Suomesta töitä. Ja se, mitä, mitä mä oon näyttää pari kalvoa mun ja Kari Hämäläisen tutkimuksessa, me yritetään katsoa tätä ensimmäistä kotouttamislakia, joka tuli voimaan 1999, miten yksi sen komponentti, millainen vaikutus sillä oli. Niin se, mitä vuonna 1999 tehtiin, oli oli kotouttamislaki, jossa oli oikeastaan kaksi osaa. Ensimmäinen oli se, että kuntien piti miettiä vähän tarkemmin, miten maahanmuuttajia tuota, auttavat, tai miten piti tehdä tänne kuntien, jokaisen kunnan piti tehdä kuntien kotouttamisohjelma. Toinen asia, mihin me keskitytään tässä on se, että alle kolme vuotta Suomessa asuneille maahanmuuttajille tuli pakolliseksi niin kuin, osallistua kotouttamis- henkilökohtaisen kotouttamissuunnitelman laatimiseen. Eli jos oli työtöntä toimeentulotuella, oli ollut Suomessa niin tota, alle kolme vuotta, ja mikä on tärkeää meidän tutkimukselle, oli saapunut Suomen ensimmäinen 1997 jälkeen. Näiden ihmisten oli mentävä, mentävä työvoimatoimistoja ja heille piti tehdä henkilökohtainen kotouttamissuunnitelma, jonka no, idea lähinnä oli se, että istutaan alas ja mietitään, että mikä just tälle ihmiselle olisi kaikista järkevin, järkevin niin sarja erilaisia aineita ne niin tota, koulutuksia tai työharjoitteluita ja niin edespäin. Uh, nyt tämä raha tähän ei ole. Mä olin koko reformi oli, niin, oli reformi, jossa sanottiin kunnille ja työvoimatoista, että tehkää paremmin. Vaikka nyt olemassa olevilla niin, tota, resursseilla käyttäkää ne järkevämmin. Ja tietenkin tämä voi olla vähän skeptinen, että mitä tehdään tästä sitten se rajana ei kauheasti odotettu löytyä, kun me alettiin tätä lähtöä. Toinen syy, miksi ihmiset ehkä usein on skeptisiä, on se, että ihmiset, ne maahanmuuttajat, joilla on kotouttamissuunnitelma, ne menee aika huonosti verrattuna niihin maahanmuuttajiin, joilla ei ole kotouttamissuunnitelma. Ne maahanmuuttajat, joille, jotka ei koskaan ole saanut kotouttamissuunnitelmaa, tienailla kaksi kertaa enemmän kuin kotouttamissuunnitelma saaneet maahanmuuttajat. Mutta voiko se olla niinkin, että ne on vähän erilaisia ihmisiä? Ehkä toi, toi korrelaatio ei kerro mitään siitä, mitä niille ihmisille, joilla on kotouttamissuunnitelma, olisi tapahtunut, jos he ei olisi saanut kotouttamissuunnitelmaa. Se, miten me tätä tutkitaan, on tämmöinen, en tiedä mikä se on suomeksi, regressio epäjatkuvuus lähestymistapa. Mutta se pointti on tässä se, että niin kuin mä mainitsin, niin tämä velvoite ottaa vastaan kotouttamissuunnitelma tukien menettämisen uhalla. Eli jos ei ota vastaan, menettää osan tuista. Ja tämä velvoite koski vain niitä, jotka tullut Suomeen ensimmäinen 5.97 ja kaksi vuotta myöhemmin tulee tämä uusi laki, joka koskee, koskee suojassa tuli ensimmäinen viidettä, mutta ei koske suojassa tuli 31. tai 30. Ja idea on se, että me verrataan sitten näitä ihmisiä keskenään, jotka on tullut just sen rajapylkin eri puolille. Hyvin uskottavaa, että kukaan ei tehnyt 97, että tämmöinen laki on tulossa, että ne ei voinut niinku valita itse, että kummalle puolelle tätä rajakymppiin menee. Ja jotka tuli tämän, tämän näillä niin ihmisillä oli oikeus pyytettää. He sai pyytää kotottamissuunnitelmaa, mutta ei voitu velvoittaa siitä. Eli tässä on nyt kuva, jossa X-akselilla on päivä, jolloin rekisteröi, kuukausi, jolloin rekisteröityy uh, väestörekisterijärjestelmään. Y-akselilla on ihmisten osuus, maailmuuttajien osuus, jotka koskaan saa kotottamissuunnitelmaa, ja nähdään, että siellä on valtava hyppäys tuossa, tuossa Kato tähän sama juttu tullaan. Eli tämä on nyt muuten sama kuva, mutta nyt y-akselilla ollaan jokaiselle ihmiselle, me ollaan laskettu vaan niin tota, kaikki ansiotulot 10 vuoden ajalta, vuosien 2000-2009 väliltä yhteen. Ja sitten otetaan niistä keskiarvot sen mukaan, että milloin henkilöt on tullut, tullut Suomeen. Ja tässä on, me näette tämän, että tässä on se Suomessa asutun ajan ja tulojen on suuri ero, eli niin nämä on ihmiset, jotka on 90-luvun alussa, niin he tienaa paljon enemmän 2000-luvun ekalla vuosikymmenellä. Tämä on niin kuin hyvin, hyvin niin kuin tunnettu fakta, että maassa asumisaika tuppaa nostamaan tuloja. Eli siinä selkeästi jotain oppimista tapahtuu ja tulot nousee voimakkaasti sen mukaan, mitä edempänä maassa on. Mutta tässä kohtaa, missä me nähtiin se hyppy kotouttamissuunnitelmissa, näen myös iso hyppy tulossa. Tuo on tämmöinen 7000 euroa ja nyt on tässä ajatella aika uskottavasti, että mitään muuta eroa näillä ihmisillä ei ole kuin se, että toiset joutu, joutu tai toisille tuli tämä velvoite osallistua kotouttamispolitiikkaan tai kotouttamissuunnitelmien tekemiseen. Se tuntuu, niin se on aika uskottava ajatella, että ehkä tämä nyt nimenomaan tämä niinku johtuu siitä, että ne saivat nämä kotouttamissuunnitelmat. Jos me laitetaan noin kaksi hyppyä yhteen, niin me saadaan tämmöiset tulokset, joten mukaan kotouttamissuunnitelman saaminen sen takia, että sattui tulemaan aikaan päivää myöhemmin Suomeen, kun ei olisi tullut päivää aikaisemmin. Kaksi vuotta myöhemmin, sen takia saa kotouttamis, tulee kotouttamissuunnitelma. Meidän estimaatit sanoo, että tämä nosti 20 000 eurolla tuloja summattuna 10 vuoden yli. Eli kaksi tonnia suunnilleen per vuosi. Ja se lasketulon siirto ja tämä on kotitalous, kotitaloustasolla ja skaalattu on tällainen kotitalouden koko ja niin edespäin. Tämä ei ole, tämä ei ole suoraan vertailukelpoisia, mutta, mutta se niin kuin, asia, mitä voi huomata, on se, että siellä on myös iso tipahdus tuota, kotitalouksien saamilla, saamissa tulonsiirroissa. Eli luvut ei sinällään ehkä ole kauhean iso, koska tämä on nyt kymmenen vuoden yli summattuna, mutta voidaan myös estimoida se, mitä just näille tämän tyyppisille ihmisille olisi, kuinka paljon ne olisi tienannut, jos ne ei olisi saanut kotouttamissuunnitelma, ja sekin on hyvin pieni. Tämä on porukka, joka on vielä työttömänä pari vuotta Suomeen tulon jälkeen. Tämä on suunnilleen kolmasosa maahanmuuttajista, 90-luvun loppupuolella tulleista maahanmuuttajista. Me on järkevää, että se on se kolmasosa, joka menee kaikista heikoin. Joten niihin olisi paljon tiennyt ilman, että itse me saadaan niin suhteelliseksi vaikutukseksi näytökseen 40 prosenttia tulojen lisäämistä politiikkareformilla, jolla ei käytetty yhtään rahaa. Tai totta kai käytettiin rahaa sillä, että sitä ennenkin tehtiin jotain, mutta alettiin tehdä jotain järkevämpää. Sen kun me katsotaan, mitä sitten tapahtuu, niin se, me, se näyttää siltä, että niin, niin tota, kielikoulutuksen määrä lisääntyy tämmöisen muun valmistavan työnhakukurssien ja tämän tyyppisten ää, tota, käyminen vähentyy. Okei, okay, mä, mä, mä lopetan tähän. Ja mä, se, mä halusin sanoa kaksi pointtia sanoa läpi. Ensimmäinen on se, on melko selvä, tai aika lailla selvä on se, että maahanmuuttosta syntyy sekä voittajia että häviäjiä. Ja se on ryhmä, joka todennäköisesti hyvinkin uskottavasti voittaa eniten on ne ihmiset, jotka muuttaa itse. Se on se se porukka, joka tosiaan todella huomaa muutoksen heidän elämässään. Kohdemaassa olevalle porukalle moni voittaa ihan pitkään, niin vähän kuin tuskin huomaa sitä. Sitten on olemassa ihmisiä, jotka varmasti myös häviää, ja he kyllä huomaa myös häviänsä. Mutta, mutta on täysin järkevää ajatella, että jos lasketaan nämä voitot ja tappiot yhteen, niin kakku kasvaa, kokonaiskarkku kasvaa. Mahdollisesti hyvin paljon. On moni ekonomisti ajattelee niin, että muuttoliikkeiden rajoittaminen on todennäköisesti se niin suurin tämmöinen niin kuin tekijä, joka vähentää maan niin resurssien tehokasta hallintaa. Kyllä ihmisiä on paikassa, jossa on paljon, jossa tehdään tuottavuus, jossa on paljon matalampi kuin olisi jossain muualla. Toinen tuota, pointti on se, että nämä tulokset kotouttamispolitiikasta mun, mun nähdäkseni hyvin kaukaiset valitettavasti me ei oikein pystytä tekemään tätä. Me sattui tuuri tässä, että tämä niin kuin politiikka tuotiin tällä tavalla. Nyt oli, oli sellainen tietty päivä, jonka jälkeen sun piti osallistua ja ei. Sen takia me voidaan tehdä Että Ei tätä kukaan suunnitellut tutkimusta varten, me satuttiin hoksaamaan, että tuossa on, tuossa on hyvä asetelma. Mutta tietenkin me voitaisiin suunnitella politiikkaa vähän niin kuin johdonmukaisemminkin sillä tavoin, että silloin kun jotain tehdään, voitettaisiin tehdä se niin, että sitä voitaisiin arvioida kunnolla jälkikäteen tässä on yksi esimerkki siitä, että, että no, toi on yksi tapa, mitä sitä voi tehdä, on vähän tehokkaampiakin tapoja, joilla voidaan su, niin kuin suunnitella aa, pilottihankkeita silleen, että niistä opitaan kanssa jo. Mä lopetan tähän, mä sen verran vielä mainostan, että jos haluatte kuulla lisää tämän tyyppistä keskustelua, niin mä, ja tykkäätte kuunnella tuota, podcasteja, niin Gordon Hansonin puhe aika samantyyppisesti laatuiset tekstit Universikollis Londonista löytyy iTunesista. Ja sitten taas keväällä julkaistiin kirja, jossa on se mun ja Annika ja kaikkien aika lailla muidenkin suomalaisten maahanmuuttoa tutkineiden tutkijoiden artikkeleita ja se on jotenkin hank hankkimisen arvoinen kirja kaikille. Kiitos paljon. Okei, okay, no niin, tota, ihan pieni aavistus laitetaan jälleen. Aikataulusta otetaan ihan muutama nopea spesifi tähän liittyvä tarkastelu. joo, mä semmoisen pointin toisin vaan, että tavallaan toi ennen tota kotouttamispolitiikkaa koskeva osuus sun esityksessä koski periaatteessa työperäistä maahanmuuttoa. että tavallaan se ajatus siitä, että niin kuin väistämättä, väistämättä maahanmuuttajat ainakin niin kuin aggregaattitaso hyötyy siitä maahanmuutosta. Se tuli vähän sen tyyppinen viesti, mutta tavallaan sitten tämä kotouttamispolitiikkaa koskeva osuus, niin eh, se koskee ehkä nyt vähän sitten muuta, muuta kuin sitä työperäistä maahanmuuttoa, tai ne, jotka siinä oli osallisina, oli ehkä tullut just pakolaisina ja näin poispäin. Että tota, tavallaan sitten voisi vois niinku tulkita niin, että että siitä tulee myös erilainen viesti kuin siitä esityksen alkuosasta, että, että niitä, jotka on tullut muuta kuin työperäisesti mutta on, nyt tarvitaan ehkä jotain erityistä politiikkaa sitten, jotta, jotta heillekin, heillekin sitten hyötyisi tästä näin. Tämmöinen näkökulma on Haluaisin vähän eh, kysyä, että maahanmuuttajat on voittajia, eh, mutta jos katsotaan, että on semmoista, tutkimusta, joka näyttää, että sinne työmarkkinoille ei ole niin helppo päästä. Että maahanmuuttajilla on, eh, työttömyys on heidän parissaan korkeampi kantaväestön verrattuna, Eh, ja nähdään paljon sellaistakin ilmiötä, että vaikka olisi hyvä koulutuskin, sinne jo vaikea päästä. Meillä on tämmöinen status incongruence, että on korkeasti koulutettuja eh, maahanmuuttajia, jotka ajaa takseja ja tekee erilaisia hankkihommia ja myös eh, maahanmuuttajien työolosuhteet on, on todettu kantaväestön eli Tällähän on terveyteen Tämä on varmasti totta. Siis se on ihan hyvin, hyvin meidän Maahanmuuttajilla menee paljon huonommin olen niinku itse myös tehnyt sitä tutkimusta, ja se, siis se, se on ihan, se on ehdottomasti pakko. se on väärä vertailuryhmä silloin, kun me kysytään, että mitä, mikä se vaikutus on ihmiselle, kun se muuttaa pois. Se, ei, ei se ihminen voi valita, että onko kantaväestöä vai maahan, mutta se, se valinta on se, jääkö se lähtömaahan vai muuttaako se kohde. Tämä on se vertailukohta, joka, joka määrittää sen, että mitä, miten se muuttaminen tälle ihmiselle toimii. Ja minusta se on tärkeää meidän muistaa se, että me, me, me, jos me, me on helppo nähdä maahanmuuttajat uhreina just silloin, jos me verrataan heitä kantaväestöön. Mutta se oikea vertailukohta on se, mitä heille olisi tapahtunut, jos he olisi muuttunut. Ja kyllä tietenkin kaikilla, joillakin löytyy aina yksittäistapauksia varmasti, jolla se oli huono idea, mutta jotka teki virheen. Mutta keskimäärin suuren, ottaen huomioon kuinka epätietoisesti ihmiset haluaa muuttaa pois köyhistä maista, että millaisia riskejä on valmiit ottamaan sitä varten. Ja on kyllä mun nähdäkseni täysin järkevää ajatella, että he odottaa siitä hyötyvänsä paljon. Ja kaikki, kaikki luvut, mitä meillä on näistä paikkaeroista, tulee sitä, sitä, tota, sitä ajatusta. Okei, okay, kiitoksia. Tota, oliko se vasta ensimmäinen? Niin, mä, Uh, Sä, ei ne tulokset mitä tässä sitten, niin ei ne mitenkään erityisesti ole työperäistä maahanmuuttoa. Vaan otetaan vaikka se kuupalaisten muutto. Ei se ollut, kyse ei ollut, tai siis olisi varmasti työperäistä ja kaikenlaista muuta. Se on, on varmasti jarinaita, että ainakin aluksi ihmisille, jotka tulee töihin, niin he paljon paremmin kuin ihmisille, jotka pakenee vainoa. Siitä ei, ei ole epäilystäkään. Mutta se, kun mennään vähän pidemmälle, 10-20 vuoden päähän siitä maahantulon hetkestä, niin nämä ryhmät, ainakin Norjassa, jo tässä tätä on tutkittu kun on nämä konvertoitu voimakkaasti. Mutta se on ehdottomasti totta, että on ihmisiä, jotka ja mitä tämä kotottamistoimenpiteiden vaikuttavuus kertoo, on se, että tämä ei ole välttämättä kuitenkaan ihan helppo, helppo siirtymä suomalaisille työmarkkinoille ja sen auttamisessa näyttää ole. Sitä on mahdollista nähtävästi auttaa toimenpiteillä. Ainakin nämä tämä muutos siitä, mitä tehtiin ennen 199 siitä, mitä tehtiin sen jälkeen, niin näyttää siltä, että siinäkin kaikki on voitti. Että ikään kuin enempää resursseja saatiin enemmän verotuloa, maksettiin vähemmän tulonsiirtoja maahanmuuttajat itse sain ostettua tuloja ja ehkä siinä on jotain muutakin hyödyllistä suomalaiseen yhteiskuntaan pääsemisessä, jos on töissä. Okei, okay, kiitoksia. Joo. Otetaan aika Kiitos. Mitä sä nyt lähdet, Jussi? Se seinällä kello mä voin kyllä Joo, joo, no hyvä. Joo, hän oli mun, me tehdään paljon tota, kauppakamarilta, niin on paljon yhteistyötä ja tota, kyllä näin mun tietää, minä ymmärrän kyllä tämän. Lehtivekka. Multa pyydettiin tosiaan niin puheenvuoroa, kuten niin kuin tässä, tässä tuli esiin, niin mulla tosiaan on tämä kaukainen akateeminen taustakin, mutta, tota, mutta mulla on tosiaan niin väitöskirjateosta jo, jo tuossa tota, tossa on, on, on 11 vuotta ja, ja, ja siinä, siinä ja monet asiat on siinä ehtinyt muuttaa, muuttaa muotoa. Multa on pyydetty mun puheenvuorossa nimenomaan näkökulmaa tähän niin kuin poliisimakkingiin ja nimenomaan Helsingin kaupungin näkökulmasta pääkaupungin näkökulmasta, tai seudun näkökulmasta ja siitä, että mikä tämä, niin tämä, tämä arkipäiväisen työnteon todellisuus tässä on. Meillä mm, tehdään, mä uskallan väittää kuitenkin, saadaan tehdä aika paljon niin tutkimukseen perustuvaa työtä myös. Me myös käytetään paljon tutkimusta sen tueksi. Onneksi meillä on Helsingin kaupungin tietokeskus, joka jatkuvasti tuottaa meille, meille päätöksenteon tueksi paitsi tilastollista materiaalia, niin myös muunlaista tutkimusta. Ja mä väitän, että hyvin paljon meidän päätöksenteosta perustuu siihen, mutta, mutta että tosi hyvin paljon siinä on myös muitakin tekijöitä. Mä ihan ensin, ensinnäkin lähden liikkeelle tämän mun näkökulma on, niin kuin mä sanoin, niin hyvin vahvasti Helsingissä ja siinä kaupungissa ja, ja tässä koko seudussa ja luonnollisesti, koska mä täällä toimin. Ja yksi keskeinen asia tässä, niin tässä on se, että millä mä meidän poliitikoille erityisesti perustelen sitä, että minkä takia näillä kysymyksillä on merkitystä on se, että työikäisen, työikäisen väestön vuosimuutosta katsoessa, niin nimenomaan jo vuodesta 2011 alkaen tilanne on ollut se, että työikäisen väestön kasvun osalta, niin, niin, niin se on maahanmuuttajien varassa. Itse asiassa maahanmuuttajalla me tässä tarkoittaa henkilöä tässä kohtaa, tässä tilastossa tarkoitetaan henkilöä, joka on rekisteröity äidinkielekseen muun kuin suomen, ruotsin tai saamen, siis kotimaisen kielen. Ja eh, mä luulen, että tämä tulos olisi hyvin sama, käytetään syntyä maa, toisin sanoen muun kuin suomi tai kansalaisuutta hyvin pitkälle, kun me seurataan tilastoja, niin seurataan nimenomaan kielen perusteella niitä, koska se on toistaiseksi kestävin, kestävin, kestävin määrite tälle näin. Eli, eli hyvin usein me perustelen tätä, tätä merkitystä meidän, meidän, että minkä takia meidän kannattaa satsata sekä taloudellisesti että myös muita ponnistuksia niin, niin, niin maahanmuuttajien, maahanmuuttajiin tällä työikäisen väestön kasvun osalta, niin se on muunkielisen väestön varassa. Siis sekä meillä mm, maahanmuutosta, maahanmuuttajien tuo ulkomailla on tietysti yksi juttu, mutta myös luonnollinen väestölisäys, toisin sanoen syntyvyys, niin on, on, on hyvin vahvasti, vahvasti. Tällä hetkellä Tällä hetkellä Helsingin kaupungin väestön, väestön lisäyksestä 80 prosenttia tulee, tulee muunkielisestä väestöstä. Ja, ja, tota, ja se on ollut 100 prosenttia jossain vaiheessa, pitkään oli itse asiassa, mutta tällä hetkellä ähm, lisääntymisiässä olevat ihmiset on valinneet, valinneet asuinpaikakseen hyvin vahvasti jäädä Helsinkiin, äh, kun se trendi oli aikaisemmin se, että muutettiin ympäryskuntiin. Nyt tämä niin urbanisoitumisen trendi on toisenlainen joten myös niin sanottu kantaväestö, joka useammin, useammin niin kuin lisääntyessään, lisääntyessään niin kuin jää tähän, tänne, tälle seudulle. Ja erityisesti Helsingin kantakaupunki ollaan heidän vaikutuksessa sitten meillä taas sitten esimerkiksi päivähoitopaikkatilanteessa täällä. Kuten muuallakin maailmassa, muuallakin Euroopassa, niin maahanmuuttajat on hyvin vahvasti keskittyneet suurimpiin kaupunkiseutuihin, täällä Suomessa suurempi kaupunkiseutu tarkoittaa, tarkoittaa Helsingin seutua, eli yli puolet maahanmuuttajista on Helsingin seutua, ne, noin neljäsosa Helsingissä itsessään, 80 prosenttia Turku-Tampereen linja eteläpuolella. Jos tuohon lisäisi vielä Oulun, Oulun seudun kaupungit, niin me ollaan 90 prosentissa, eli nämä niin sanotut, niin sanotut kuutoskaupungit, niin, niin, niin, niin vetää tosiaan, niin kuin voi sanoa, että siinä, niin kuin, siinä niin kuin Suomi, Suomi on. Ja kuten tässä tavallaan eh, hyvin mun mielestä Matin esityksessä kävi niin sel, eh, selväksi sen, että siis tässä on äm, ehm, meillä kaksi kolmasosaa Helsinkiin ulkoma, eh, siis ö, ylipäätänsä siis tulomuutosta Helsinkiin kaksi kolmasosaa on, ma- on ulkomaan kansalaisia, yksi kolmasosa on, on sitten, sitten suomalaisia. Ja sitten jos me ajatellaan taas, taas sitten tulo tulomuutosta, niin kuin ulkomaan kansalaisten tulomuutosta Helsinkiin, niin kaksi kolmasosaa tulee ulkomailta ja yksi kolmasosa on siis muualta Suomesta. Toisin sanoen myös muualta Suomesta muutetaan muutetaan tänne. Ja kuten, kuten Matti tuossa selitti, niin tämä on hyvin rationaalinen valinta. Täällä on paremmat palkat, eli, eli täällä on paremmat työllisyysmahdollisuudet. Tänne on järkevää muuttaa, on sitten, on sitten edustaa sitten mitä hyvänsä etnistä, etnistä ryhmää, Tosin tietysti asunto ja muuta tämmöisiä pieniä epämukavuustekijöitä, mutta mutta erittäin monet kuitenkin katsoo kuitenkin silloin nämä työllistymismahdollisuudet sen verran ylitse. Tietysti on myös muita tekijöitä, mm, jotka, jotka kun pienimuotoisesti tätä on tutkittu, tutkittu laadullisella aineistolla sitä, että miksi Helsinki valitaan, niin siinä on tietysti myös niin kuin sitten, sitten tota, mm, verkostot on yksi tekijä ja sitten tietysti paremmat koulutusmahdollisuudet on sitten yksi, yksi niinku kolmas, kolmas näistä tekijöistä. Tämä, on, tämä koskee koko Suomea. Eli tämä on tilastokeskuksen ihan yleistä statistiikkaa yleisimmistä ammatti, ammattiryhmistä. Ja, ja tämä kertoo jossain määrin siitä, että nimenomaan se, että kun nyt ajatellaan sitä, että meillä on hyvin pitkälle vielä vasta niin kuin ensimmäinen sukupolvi maahanmuuttajia työmarkkinoilla, toinen sukupolvi on tulossa, koska siis Suomessahan netto maahanmuutto muuttui positiiviseksi, toisin että tänne tuli enemmän ihmisiä kuin täältä lähti, niin vasta vuonna 1992, eli, eli siinä mielessä tässä on niin kohtuullisen meillä on oikeastaan vasta niin kuin 20, 20 vuoden niin kuin tämmöinen ulkomaalaisten maahanmuuttoperinne vähän, vähän suurempana toisen maailmansodan jälkeen, jälkeisessä tilanteessa, niin siinä mielessä voi ajatella, että monella tapaa on ollut niin kuin täydentävää, täydentävää muuttoa, jos ajatellaan ammattirakennetta, eli maahanmuuttajat ovat hyvin vahvasti keskittyneet nimenomaan suoritustason matalapalkkatehtäviin, siivoukseen, siivoukseen ja sitten on vähittäis, vähittäiskauppa siellä näkyy myös, tietysti myös sit rakennustyö. Tämä ei kerro tietenkään mistä sen enempää siitä, että millä perustein nämä ihmiset, ihmiset on, on, on tullut. Ö, mutta tämä, tämä, niinku, tämä suuri ahdistus hallintovirkamiehelle on se, et itse asiassa siinä, missä me ollaan tähän asti pystytty totuttu siihen, että väestötilastot kuvaavat varsin luotettavasti sitä, keitä täällä asuu, ja että väestötilastojen perusteella voidaan tehdä yhteiskuntapolitiikkaa. Toisin sanoen, että me voidaan tehdä päätöksiä siitä, miten Helsinkiä kehitetään. Niin tosiasia on se, että väestötilastot eivät enää kuvaa sitä, keitä täällä asuu. Eli eh, globaali liikkuvuus alkaa olla sen verran niin kuin, niin kuin sen, sen monimuotoista. Eli että suinkaan kaikki, jotka täällä niin kuin tekee työtä tai toimii, asustelee, eh, niin tällä, tää, tässä kaupungissa niin ei missään tapauksessa ole väestötilastoissa, toisin sanoen noissa mun äsken eh, esittämissä tilastoissa edustettuina koska, tämän, koska useimmat niin kuin, niin kuin esimerkiksi työllisyyttä kuvaavat tilastot perustuu jo väestötilastoihin, niin niihin ei silloin tule mukaan tämmöiset, tämmöiset asiat, jotka on niin kuin, niin kuin, jotka, henkilöt, jotka eivät päädy väestörekisteriin. Ja meillä on tietyt, tietyt omanlaiset ma, maistraateittain poikkeavat käytännöt siinä, että millä ehdoin henkilö voi, voidaan rekisteröidä kuntalaiseksi. Ja, ja eri maistraatit tulkitsevat näitä kuntala, kuntalaisuuden ehtoja eri tavoin. Ja, ja, ja joten, joten suinkaan kaikki, jotka täällä toimivat, täällä asuvat, asustelevat täällä eripituisia aikoja, niin eivät ole meidän, meidän niin väestörekisterissä rekisteröitynä helsinkiläisiksi. Esimerkiksi niin EU-työssä käynnin monet muodot, jos mä, niiden arvioiden mukaan, mitä rakennusteollisuus ja rakennusliitto on antanut, niin meillä, meillä tällä seudulla kolmasosa rakennusmiehistä olisi, olisi ulkomaalaisia voisin kuvitella, että siinä viitataan nimenomaan, nimenomaan Virossa työssä, työssä, työssä käytiin pendelöiviin hyvin pitkälle. Ja, ja, eli, ja EU-työssä käyvin monet muodothan ei tallennu meillä rekistereihin. Meillä ei ole minkäänlaista järkevää dataa siitä. Meillä on aina, ainoastaan guestimations, joiden mukaan Suomessa käy, käy töissä 10-50 000 EU-kansalaista niin pendlaa Baltian alueelta. Tämä ei ole siis, siis se, se on aivan heitto. Se ei ole edes, niin kuin, se ei ole, se ei ole minkäänlaista. Niin kuin, että meillä ei ole tätä ja mua suorastaan hävettää tämä, niin tämä kun mä olin viime keväänä puhumassa yhdessä yhteispohjoismaisessa kokouksessa, jos pohjoismaisilla kollegoilla sen on jonkinlaiset järkevät tilastot tästä että kuinka paljon heillä käy EU-kansalaisia töissä. Ja meillä meillä on niin kuin tämä homma aika niin kuin se, sekaisin vielä. Eli se, että olisi joku laivarannassa seisomassa lovakkeiden kanssa ja kysymässä ja tilastoimassa, kuinka moni käy, käy ja kuinka usein ja mitä tekee, niin tämän, tämän tyyppinen tieto meiltä puuttuu täysin. Plus, että yhdistettäisiin eri rekistereistä niin kuin hyvällä yhteiskuntatieteellisellä mielikuvituksella niin tietoja sillä tavalla, että me saataisiin tästä joku, joku, joku tieto. Meillä ei ole tietoa, kuinka moni maksaa verossa ja minne niin, tai maksaako ylipäätänsä. Öö, öö, mutta mä, tästä virolaisesta mä haluan sanoa sellaisen asian, että meillä on yksi sellainen selkeä yhteispohjoismainen trendi tässä. Eli kun kaikissa Pohjoismaissa on paljon Baltian maista tulevia rakennus, Baltian maista plus Puolasta tulevia, tulevia ää, työntekijöitä rakennusalalla, jo, niin, ja se on ollut tähän asti hyvin pitkälle niin kuin pendelöintiä niin nyt on selkeästi, voi sanoa, niin kuin suurin piirtein noin vuoden, vuoden vaja parin vuoden ajan tapahtunut se ilmiö, että nämä ryhmät on alkanut muodostaa yhteisöitä, toisin sanoen perheenjäseniä on muuttanut maahan. Tämä yllätti meidät sillä tavalla esimerkiksi, että meillä yhtäkkiä niin huomattiin, että päiväkoteihin kouluihin niin virola, vironkielisiä lapsia tuli paljon enemmän kuin mitä me oletettiin, että oli, että tarvittiin niin kuin, tämmöinen. Helsinki on perustettu vironkielinen yks, yksityinen päiväkoti ja tämmöinen. Eli toisin sanoen tämmöinen luonnollinen asia, että pendelöijät on kyllästynyt pendelöimiseen ja sitten pikkuhiljaa ne niin kun, on, on saanut sen verran jalansijaa siellä työmarkkinoilla, stabiloinut asemaansa, että ne pystyy niin kuin tuomaan perheenjäsenensä ja lapsensa yli, koska se on inhimillinen tilanne tietysti kenellekään se pendelöinti jatkuvasti. Eli totta, ja myös tämä huomaa siinä, että järjestötoiminta kaikissa Pohjoismaissa on, on niin lisääntynyt balttien ja puolalaisten, että et, et, et siinä mielessä tämä, tämä yhteisöllisyys, eli muodostuu tämmöistä niin kuin maahanmuuttajayhteisöä niin kuin muissakin ryhmissä. Eli aikaisemminhan näiden työntekijöiden aika meni vaan käytännössä töissä plus siinä liikennevälineissä olemiseen niin, niin, niin, ja kävivät koti, koti, kotona nukkumassa välillä, nyt on sitten niin enemmän tämmöistä niin muuhunkin niinku asettautumiseen ja niin kuin tavallaan diasporiseen kanssakäymiseen ja niin, niin kuin sen miettimiseen aikaan. Meidän nopeiten kasvava ryhmä koko Suomen tasolla on ulkomaalaiset opiskelijat ja tutkijat. Ja, ja tämä on todella, tämä on tarko niin siinä mielessä, Matti puhuu kotoutumispolitiikasta, auttamispolitiikasta, ja tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen, että tämä homma lähti, tässä oli semmoinen yksi keskeinen politiikkaraportti vuonna 2005, opetus- ja kulttuuriministeriön kansainvälistymisstrategia, joka niinku hyvin aktiivisesti rupesi niin tuottamaan englanninkielisiä maisteriohjelmia ja pikkuhiljaa niinku siinä jostain kumman syystä ymmärrettiin kansainvälistyminen sellaiseksi asiaksi, että opetetaan englanniksi. Mä en tiedä mitä näillä asioilla on tekemistä, mutta joku niin sen varmaan ymmärtää. Ja tota, kukaan ei siinä vaiheessa konsultoinut maahanmuuttoviranomaisia, eli toisin sanoen miettinyt, että se olisi jotain kotoutumisen kanssa tekemistä. Eli tänne tulee massiivisesti myös kolmansista maista, EU-maista, maisteriohjelmiin väkeä Helsingin seudulle, Helsingin seudun 15 korkeakouluun yhteensä 2000 tutkinto-opiskelijaa vuodessa ja sitten putkessa tulee ulos suurin piirtein saman verran maistereita per vuosi. Ja tota, niistä no, suuri osa haluaisi jäädä tänne ja tutkinnot maksavat noin keskimäärin 60 tonnia per vuosi per tyyppi niin tämä on tietysti aikamoinen vero, satsaus veronmaksajilta, joten meillä on suuri intressi saada nämä ihmiset jäämään tänne ja tota, tahtisi jotain tehdä, mutta minkälaisia kotoutumistoimenpiteitä ei ole. Itärajan ylittävä liikkuvuus, me odotetaan, että noin viidessä vuodessa tässä tulee ja viisumivapaus, se tulee vaikuttamaan eri tavoin. Siinä on jo nyt mä en mene siihen sen enempää. Sesonkityö, poimijat ja yksi uusi trendi, mä oon aivan varma, että muutamassa vuodessa meillä, meillä, meillä maatila, maatilojen koko suurenee ja maatilojen määrä vähenee ja, ja ja samaan aikaan niin kuin maataloudessa niin kuin sitä, sitä niin kuin perheet on pienempiä. Toisin sanoen jo, jo tällä hetkellä on tänä vuonna annettu 170 työlupaa työlupaa maataloustyöhön. Eli kuka suomalainen haluaa enää ma- maataloustyöhön lomittajaksi? Eli toisin sanoen niin tämä on semmoinen markkina-aukko, joka tulee, niin mä uskon, täyttymään niin kuin kolmansien maiden kansalaisilla aikaa myöten, eli maatalouden, maatalouden eri tehtävät, tehtävät että sieltä ei, niin tähän ei löydy omaa väkeä. Sitten on erilaisia harmaita vyöhykkeitä, johon, johon esimerkiksi opiskelijoita tippuu. Nämä ihmiset saattaa olla sinänsä laillisesti maassa, mutta he saattavat tehdä töitä esimerkiksi laittamissa oloissa. Tai saattavat olla niin sanottuja niin kuin, niin kuin working holiday makers. Eli heillä on niin kuin paperit sinänsä kunnossa, mutta, mutta he tekevät työtä, vaikka siihen oikeutta ei ole, tai sitten visa stayers, eli heidän viisumien Eli, tota, eli tällä hetkellä, kun me puhutaan yhdenvertaisuudesta palveluissa esimerkiksi, niin mikä on ollut tämä pohjoismaisen universalismin kulmakivi, niin me voidaan todeta, että tämä juttu on niinku mennyt aikaa sitten. Sitä ei ole enää. Eli että meillä on erilaisissa kategorioissa eri e, ihmisiä ja niihin sitoutuu erilaisia oikeuksia niihin kategorioihin. Ja mua säälittää, yksittäiset sosiaalialan työntekijät ja erityisesti terveysasemien työntekijät, jotka siinä ilmoittautumisluukulla joutuu ö, katsomaan henkilön tarrasta tai hänen viisumistaan tai passistaan ja arvioimaan, onko tällä henkilöllä oikeuspalveluihin missä määrin ja onko kysymys akuutista ongelmasta, johon ö, viranomaisella on velvollisuus tarttua. Ja näillä ihmisillä ei ole, ei ole niin kuin kovinkaan kummoisia valmiuksia tähän, tähän työhön, työhön, tätä työtä tehdä siinä, niin kuin, joka vaatii siis jo niin kuin aika laajaa maahanmuuttopoliittista hallintaa, jotta osaa tukea oleskelulupatarvoja. Eh, toisin sanoen, näissä, kuten Matti jo totesi, niin näitä eri, eh, eri kategorioita täytyy analysoida erikseen. Näin, tässä on ihan erilainen dynamiikka menossa. Mutta toisin sanoen, täällä hiihtää monenlaista porukkaa ja erilaisilla syillä ja erilaisilla oikeuksilla ja velvollisuuksilla, jo, joillain on kotipaikkaoikeus, joillain ei, niin jotka on kirjoissa ja kansissa ja oikeutettu kotoutumissuunnitelmiin, niin, niin ne on niin sitä A-luokkaa ja, ja, ja sitten on muita. No ihan lyhyesti tästä näin. Toisin sanoen nämä, niin kuin, ihan nämä peruskurssijutut, eli minkälaiset asiat peri, perinteisesti. Tämä on, niin kuin voi sanoa, niin kuin ekonomisteille hyvin tuttua tavaraa, mitä he ans, niin kuin, niin kuin palkkasaiteen analysoivat kun he analysoivat maahanmuuttajien työmarkkina-asemaa, eli toisin sanoen esimerkiksi koulutusta, niin sellaista asiaa kuten samanlainen vastaava koulutus, toisesta maasta ja Suomesta, niin ei itse asiassa sellaista tila, se tilanne on aika imaginäärinen siinä mielessä, että useimmiten meillä on tilanne, jossa, jota kuvataan sanon human capital mismatch, toisin sanoen se, että jokaisella maalla on taipumus suojella omaa tutkintotuotantoaan siten, että oma, se, se, siinä omassa maassa suoritetut tutkinnot arvotetaan työmarkkinoilla korkeammalle kuin muissa maissa suoritetut tutkinnot. Esimerkiksi niin jos ajatellaan sitä, että säänneltyjä ammatteja kolmassa maissa sairaanhoitaja tai lääkärikoulutuksen monia muita muut koulutukset lisäksi niin ei saa automaattisesti tätä harjoittaa ammattia, vaan vaaditaan erilaisia täydennyskoulutusväyliä, jotta se on mahdollista. Ja ne väylät saattaa olla hyvinkin, hyvinkin pitkiä, pitkiä siihen, siihen sitten. Öö, työkokemuksesta sen verran, että mä olen ennen näitä hommia ja ennen tutkijan hommia mä olen aika pitkään tehnyt töitä myös maahanmuuttajien aikuiskoulutuksessa ja hyvin tyypillistä, siellä puhutaan sisääntuloammateista. Toisin sanoen, mikäli henkilö tulee maahan ilman työpaikkaa, niin, niin, niin samalla tavalla niin hän on uusi työmarkkinoilla, häntä kohdellaan niin kuin uutta henkilöä työmarkkinoilla, niin kuin nuoret ensimmäistä kertaa työmarkkinoille tulevat. Eli nämä sisältöammateilla tar- tarkoitetaan siis usein suoritustason matalapalkkatöitä, jotka tavallaan, tavallaan sitten, jota kautta sinne työmarkkinoille tullaan. Puhutaan paljon, säkin viittasit tota, tota, siivoaviin juristeihin ja lääkäreihin. Meillä on porrassiivouksessa, meidän liikelaitos Palmiassa, niin meillä on paljon, paljon lääkäreitä ja juristeja ja, ja he ovat erinomaisia siivoojia, koska yleensä akateemisen koulutuksen saaneet tekevät sen hyvin, he lukevat ohjeet ja tekevät sen niin kuin järjestelmällisesti. Mutta mä en ole vielä nähnyt yhtään ainuttakaan akateem, t- niin kuin tämän tyyppiseen asiantuntijakoulutuksen saanutta maahanmuuttajaa, joka motiivistaan huolimatta jumittaisi niihin mun mielestä on ihan ok siivota, tehdä niin suoritustason hommia, jos taas yhteiskuntapoliittisiin toimiin, kuten kotouttamistoimiin, pystytään vaikuttamaan siihen, että tällä ihmisellä on mahdollisuus edetä uralla ja täydentää koulutustaan siten, että hän pääsee tavoiteammattiinsa ajan kuluessa. Ja näin toistaiseksi tämä näyttää toimivan, toistaiseksi niin kuin Matian muiden tutkimukset osoittavat osoittaa, että nämä väylät tuntuisi toimivan ja käytännön kokemus myös osoittaa, että, että näissä matalapalkkahommissa niin ei niissä kauaa kuitenkaan niin vaan niissä pystyy hankkimaan esimerkiksi kielitaitoa ja niitä pystyy tekemään hengenpitimikseen niin kauan, kun se kestää, että samaan aikaan täydentää sitä omaa tutkintaansa. Tämä luottamuspääoma on yksi keskeinen asia suomalaiset tutkinut, suomalainen työkokemus on se, se, se mikä, mikä, missä, mikä, mihin luotetaan täällä kaikista eniten työnantajien arvioissa. Ja sen takia esimerkiksi vastatulleille, riippumatta siitä, mistä he tulevat, minkälaisilla papereilla, niin yleensä kehotetaan mahdollisimman nopeasti hankkimaan, hankkimaan rinnastuspäätös opetushallitukselle siihen omaan tutkintoonsa, jossa lukee, mitä se tarkoittaa suomalaisessa, suomalaisessa koulutusjärjestelmässä se tutkinto. Ja tietysti verkostopääoma pääoma ihan samalla tavalla kuin kenet tahansa meistä, niin, niin, niin Suomi ei ole, ei ole maa, vaan Suomi on kerho, kuten monet on kertonut, monet kuvaa tätä, eli toisin sanoen se, että hyvin suuri osa työpaikoista menee verkostojen kautta ja samalla tavalla kuin mitä tahansa pitkään työmarkkinoiden ulkopuolella olevaa, niin, niin nämä verkostot myös toimii poissulkevana sulkevana tekijänä. Monta kertaa tämä niin englanninkielisiä maisteriohjelmia pyörittävät ja puolustavat henkilöt niin, niin vetoavat siihen, että esimerkiksi kauppatieteellisellä, kauppatieteellisellä puolella, teknisellä puolella englanninkielisessä suurissa kansainvälisissä yrityksissä kyllä tulee toimeen, mutta mä tein Mika Raunion kanssa 2000-luvun puolivälissä yhden tutkimuksen ja sen jälkeen vastaavia tutkimuksia on myös bio- ja IT-alalla näillä niin kuin kansainvälisistä klustereilta tehty. Ja se ongelma on vaan se, että sielläkin se verkostopääoma toimii. Toisin sanoen ne hyvä veli ja hyvä sisko verkostot toimivat kuitenkin suomen kielellä, eli ne paikat ja uramahdollisuudet jaetaan kuitenkin niin kuin näillä paikallisilla ehdoilla. Ja mikäli henkilö jää niistä ulkopuolelle, esimerkiksi puutteellisen kielitaitonsa takia tai puutteellisten verkostojen takia, hän jää myös uramahdollisuuksien ulkopuolelle. Matti otti jo esiin sen asian, joka ei niin kuin, tunnu menevän läpi, vaikka kuinka tätä jangotta auttaa, mutta mut, siis, siis mä itsekin jankutan tätä moneen otteeseen niin medialle kuin meidän virko miehille kuin mitä. Työllisyyttä on tarkasteltava pitkällä aikavälillä. Ei ole mitään järkeä katsoa poikkileikkaustyöllisyystilastoja, koska siis kasvavan maahanmuuton olossa, oloissa vastatulleet on aina yliedustettuna siellä. Ja samalla tavalla myös eri ryhmien väliset erot vähenevät vuosien, vuosien kuluessa. Nyt on tekeillä, tekeillä siellä yksi tutkimus taas yksi tutkimus, taloudellinen tutkimuslaitos, joka tulee myös taas kerran osoittamaan tämän saman asian. Et esimerkiksi sen, että tosiaan niin, niin, niin, naisten ja miesten välinen joko työllisyysero kapenee vuosien mittaan ja, ja myös eri syistä maahan tulleiden Eh, eri. Eli hyvin usein, kun julkisuudessa toistellaan tätä, tätä että työttömyysaste on kolminkertainen verrattuna koko väestöön, totta kai se on poikkileikkaustilastolassa, se on kolminkertainen, tai täällä Helsingissä kaksi puolikertainen. Ö, mutta tosiaan se keskeisin niin kun selittävä tekijä siinä on myös se, se, se maassaoloaika. Mutta se ei pelkästään se, sen, sen, vaan me ollaan, ollaan meidän, meidän eh, Helsingin kaupungin eh, tutkimus, kaupunkitutkimus on kattanut myös sitä, että miten se tavallaan se työsuhteen laatu muuttuu. Ja eh, näyttäisi siltä, vaikuttaisi siltä, että myös niin kuin työsuhteen stabiliteetti paranee aikaa, aikaa myöten. No, tulot paranevat, tämä jo todettiin tässä ja sitten myös tulee, on tämmöistä trendisiyhtymää niin kuin suomalaistyyppisiin asumisvalintoihin. Eli, eli niin kuin meillähän on vahvasti omistusasumiseen ohjaava asuntopolitiikka, niin myös maahanmuuttajat valitsee omistusasumista. Ja me kaikki tiedämme sen, että jos joku, niin asuntolaina on sellainen hyvin kotouttava tekijä, että tahansa meistä. Et, tota, et se on, se on to, toimii ja se, se niin selkeästi, selkeästi näyttää luonnehtivan, luonnehtivan myös, myös pitkään Suomen maahanmuuttajat tilannetta. Ja tosiaan niin tästä on lukuisia tutkimuksia, että eri, eri tulosyyt, e, eri etnisten, tai siis etnisiä ryhmiä on vaikea tutkia, vaan tarkoitan, jos sitä katsoa, niin sitä lähtömaa kansalaisuutta ja ikäryhmien väliset erot tuntuvat, tuntuvat tasottuvan. Suomessa suoritettujen tutkintojen osalta se tilanne on sillä lailla, että se, se, se, se palki, palkinto tavallaan Suomessa suoritetusta tutkinnosta tulee viipeellä. Eli tota, se, se välitön vaikutus ö, palkkatuloihin tai, tai ylipäätänsä niin työllisyyteen ei, ei näytä kovin hyvältä, mutta, mutta joidenkin vuosien myötä sitten. Ja myös some ja tutkintoja tota, tota, kertyy, kertyy pikkuhiljaa. Koulutuksen merkitystä maahanmuuttajien työllisyys, työllisyyteen on hyvin vaikea tutkia, koska esimerkiksi jos ajatellaan tutkintojen osalta, niin tutkintorekisterin, opetus- ja kulttuuriministeriön tutkintorekisteriin päätyvät vaan Suomessa tunnustetut tai suoritetut että meillä on hirveän vähän sellaisia. Eli että meillä on niin kuin, noin puolelta maahanmuuttajia täällä asuvista ulkomaan kansalaisista, meillä on ainoastaan tämä Eli toisin sanoen se on, se on aika hankala. että siellä merkitään esimerkiksi tuntemattomaksi tuntemattomaksi. Tuossa, sit osallistiedoista tulee TE-toimistosta, työ- ja elinkeinotoimistoista, ja mä en niin ainakaan niihin luottaisi pätkän vertaa, niin ne on nimittäin usein merkitty, siinä on merkitty tutkintotieto, tutkintotieto tuntematon tapauksessa, jossa se tieto on oikeasti tuntematon, tai sitten, se tutki, tai sitten koulutus puuttuu kokonaan. Eli että siinä ei ole nyt mitään tolkua. No taas tässä näin niin kun, nyt niin kuin yksi Pekka Myrskylän tulos vuodelta 2010, jossa, jossa mä oon yrittänyt illustroida vuoteen, eh, vuodesta 2002 vuoteen 2011 äh, niin, niin sitä, että miten, miten kolmessa ryhmässä kaikki ulkomaan kansalaiset Viron kansalaiset ja sitten toisaalta ulkomaalta ulkomaata muuttaneet Suomen kansalaiset, niin miten heidän työllisyysasteensa kehittyy, kehittyy tuossa tota, 11 vuoden aikana. Tuossa näkyy se, että Viron kansalaisilla se menee pitkäsen paremmin. Tämä on siitä, siinä mielessä mun mielestä mielenkiintoista, että tämä kertoo siitä, että, että välttämättä nyt niin muuttavat suomalaiset, niin ei niin kuin, että siinä, siinä on myös tiettyjä ongelmia sijoittua työmarkkinoille. Mm kenties useamman vuoden maassa poissaolon jälkeen. Samanlaisia ongelmia kuin kenellä tahansa maahanmuuttajalla. Niin Suomen kansalaiset, niin Suomessa syntyneet Suomen kansalaiset eivät välttämättä niin mitenkään sen suojatummassa asemassa tässä suhteessa. Viron kansalaisten hiukkasen parempi menestys saattaa tietysti johtua tästä tässä niin valinnasta, että kenties he hyväksyvät töitä, sellaisia töitä, mitä suomalainen paluumuuttaja ei hyväksy, tai sitten en, emme sen syömään tätä analysoimaan. mä ihan lyhyesti otan tota, tota rekrytoinnista muutama sanan meillä, meillä, meillä Helsingissä. Eli tota, me ollaan yritetty näitä hyväveliverkostoja ja tätä niin rekrytoinnin ongelmallisuutta, niin ollaan yritetty yritetty sillä tavalla käydä tähän kiinni, eli mietitty <coughs> sitä, että miten rekrytointiprosessissa pystyttäisiin niin kuin tavallaan poissulkemaan sellaisia tekijöitä, jotka suosii joitain tiettyjä ryhmiä ja toisaalta ulos sulkee joitain toisia ryhmiä. Tässä on joitain asioita, miten pyritään niin kuin kaupungin rekrytoinnissa, joka on siis Suomen suurin työpaikka, 40 000 työntekijää, niin sitten pyrimme tähän, tähän niin kuin, tätä, tätä rekrytointia arvioimaan sitten. Öö, ö, tota, julkisuudessa on paljon puhuttu positiivista erityiskohtelusta, johon yhdenvertaisuuslaki antaa myöt, mahdollisuuden esimerkiksi naisvaltaisilla työpaikoilla valita kahdesta tasa, tasavervoisesta hakijasta vähemmistöryhmään kuuluva eli mies esimerkiksi. Mutta tietysti se kysymys siitä, minkälainen on tasaveroinen niin osaaminen, niin se on tietysti aina, aina katsojista kiinni. Tässä on monia ongelmia. Mutta me ei ole kauhean innostuneita positiivista erityiskohtelun soveltamisesta, soveltamisesta koska mieluummin kannattaa niin katsoa sitä, että se tehtävän niin osaamiset. Se ei ole niin ehkä se tehtävä juttu, millä työmarkkinoiden yhdenvertaisuutta parannetaan erityisesti. Mutta mä päätän, päätän, päätän tähän näin, jotta meille jää muutama minuutti aikaa myös, myös ö, kysymyksiä. Tuossa on mun työpaikan kuva. mä varma, että täällä on tosi paljon innokkaita kysyjä. Pitäisikö meidän tässä vaiheessa kuitenkin ottaa Matin? Oliko sulla kommenttipuheenvuoro lyhyesti? Joo tai sitten tuossa asian jälkeen. Toinen toisessa oli oikein, oikein kiinnostavaa kuunnella ja mukava kuulla, että se jatkuu. Jaakko tässä samoja asioita uudestaan uudestaan. Mä haluaisin voimakkaasti rohkaista sua jatkamaan sitä Jaakkotusta, koska se on, koska se on niin kuin tärkeää. Täällä on hirveästi lukuja, joilla ei ole, jotka annan mielikuvauksia, jotka pyörii niin tota, julkisuudessa ja, tai jotka ei ole ihmisiä, ja ihmisiäkin niin lukuja on olemassa, niin olisi mukava, jos niitä katsotaan. Nämä on oikeastaan ne kolme asiaa tässä mieleen, puhuit. Yksi on tämä, että millaisissa hommissa ja missä maahanmuuttajat on. Ja se, se on tällainen yksi maahanmuuton potentiaalisesti ihan tärkeinkin taloudellinen hyöty, jota se olisi Flores kutsua niin Creating the Wheels of the Economy. Eli se, että maahanmuuttajat on liikkuvia ja määritelmällisesti, koska se on jo vähintäänkin kerran muuttunut. Ne ottaa usein sellaisia hommia, jotka tota, on jo vaikeita löytää. Siis voi, olla, voi olla paljon merkitystä sille, että talous on toiminut. Mä olisin sanonut, niin kuin aina pitää sanoa datasta valittaa, mutta on niin ihan oikea, oikea huoli. Se mitä sanoa siitä, että maahanmuutto muuttuu paljon, niin meidän Meillä on siis Suomessa fantastiset datat niin kauan kuin ihminen on väestörekisterijärjestelmässä. Mutta koska yhä suurempi osa maahanmuuttajista ei ole siellä, mahdollisesti ei ne tiedä. Niin meillä olisi syytä tietää. Ja se, minkä sä mainitsit, tämä tutkintorekisteri on se asia, mikä, on, mikä koskee myös ihmisiä, jotka ovat rekisterissä. Me kerta kaikkiaan tiedetään maahanmuuttajien koulutusta. Joten on ihan vaikea sitten arvioida sitä, että onko tämä kauhean tämmöinen osaamisen mismatch. Eli tiedä, kuinka moni niistä sivuista on, niin tota, on lääkäri, koska heitä ei sitä kysytä ennen kuin pääsee sitten tosiaan harjoittamaan lääkäri. Ja ihan hyvin voitaisiin kysyä. Ja silloin tämä on mahdollisesti, tämä niinku laajemmin liittyy siihen, että on, on mahdollista, että maahanmuuttajien osaamisesta heitetään hukkaa paljon, mutta me ei tiedä tällä hetkellä kuinka paljon siitä on, kuinka paljon tämä tapahtuu. Ja opiskelijat on yksi ryhmä, jossa tämä helposti voi tapahtua siinä vaiheessa, kun he, he, tuota, he opiskelunsa loppuun, niin jos Suomi olisi heihin kovasti satsannut, niin voisi olla hyvä idea pyrkiä siihen, että jos jäisi tekemään, tekemään töitä Suomeen. Um, ehkä mä lopetan siihen. Voisin muutaman asian reflektoida tuohon noin. Toi, toi, toi, mm, äh, Mä tuossa unohdin itse asiassa sanoa sellaisen jutun, että jos me katsotaan oleskelulupat peruste, oleskelulupi, uusia oleskelulupia ja oleskelulupaperusteita, niin kuin, nyt vaikka viime vuodelta. Noiden tota, EU-kansalaisten oleskelulupaperusteitahan ei ne saa ne automaattisesti, niitä rekisteröidä, mutta se menee suurin piirtein niin, että noin 30 prosenttia kaikista myönnetyistä uusista oleskeluluvista menee pikkasen päälle 30 prosenttia menee opiskelijoille, sitten noin 30 prosenttia perheen perheside perusteella, eli puoliso tai muu perheenjäsen. Noin 30 prosenttia on työperusteisia, niin kuin tässäkin taloudellisessa tilanteessa. Ja sitten noin 10, vähän alle 10 prosenttia on pakolaisia tai siihen verrattavia. Et huomatkaa, jos ajattelette sitä niin kuin mediakeskustelua, niin se on vaan alle 10 prosenttia ja silti niin kuin pakolaisista puhutaan koko ajan, lähes koko synonyyminen mutta se on vaan alle 10 prosenttia. Tästä, niin kuin tästä eh, Wheels of the Economy, niin minusta on niin kuin sillä lailla tärkeä juttu, että jos me ajatellaan meidän yrityspalveluita, Hels, yritys Helsingin yritysneuvontapalveluita, jossa niin kuin Helsingin ihmisille annetaan neuvontaa, sitten sit ne pääs, sit jos niillä on joku järkevä idea, niin ne menee kursseille, sitten ne voi saada starttirahapäätöksen ja sitten päästä kenties hautomapalveluiden piiriin ja tämmöistä. Niin, ja sitten samoin, jos ajatellaan tulla Jorosen uutta kohtuun 12 tehtyä väitöskirjatyötä, niin meillä on tuolla Yritys Helsingissä, meillä on tällä hetkellä tilanne, että meillä on kolmasosa asiakkaista ja sellaista asiakkaista, siis uusista yrittäjistä on maahanmuuttajia. Eli maahanmuuttajayrittäjäaktiivisuus on niin kuin kolme kertaa korkeammalla, luvulla, korkeammalla kuin, kuin tota, muun väestö, koko väestön nähden. Ja tota, se ei ole se toimialakirjo on hyvin, hyvin kirjava, että se ei ole tosiaan pelkkää pizzakebappia kaikki. Ja myöskin ne, ne on elinkelpoisempia ne yritykset myös sen takia, että niillä ei ole varaa lopettaa niitä yrityksiä. Et siis se, että se on, se on et menestyksekkäimmät yritykset on Jarosen väitöskirjan mukaan siis sellaisia, jos sillä henkilöllä on jo työkokemus palkkatyöstä täällä ja se perustaa sen yrityksen se, se, sillä perusteella. Mutta niin teoriassahan niin sanotaan sillä tavalla, että koska ne on tavallaan ottanut sen maahanmuuttoriskin kertaalleen, niin niillä on myös yrittäjyysriskiä enemmän. Että, niin se. Ja sitten tällä hetkellä, jos me ajatellaan uusista, uusista tästä niin startup-skenestä, mistä kaikki puhuu tällä hetkellä kamalasti. Meillä on tuossa ihan lähellä niin hautomo, palveluita, jossa on semmoisia, semmoiset sata pienyritystä. Ja ne on otettu niin hautomotoiminnan toiminnan piiriin puoleksi vuodeksi viiva kahdeksi vuodeksi. Siinä pitää olla vähintään kaksi ihmistä, jotta siis siihen satsataan siihen. Ne saa niin semmoista lähi, lähihoitoa, ne yritykset. Ja, ja se on hirveän pitkälti IT ja peli ja en mä oikein edes ymmärrä mitä siellä touhua, <laughs> mutta kauheasti jotain se mobiiliteknologiaa se kuitenkin on. Niistä yli puolet on maahanmuuttajataustaisia niistä yrittäjistä. Ja se on nimenomaan enemmän hyvin pitkälle tämmöistä niin mobiili- ja high ja tämän tyyppistä juttua. Paljon opiskelijoita nimenomaan. Sitten mä vielä kun sanon tästä opiskelijoista, että kun niin kun me ollaan voimakkaasti kritisoitu erityisesti ammattikorkeakoulujen englanninkielisiä opinto-ohjelmia, niin kun pääkaupunkiseudun kaupungit on yrittänyt lopata sitä, että, että, että yrittäkää nyt pitää huoli siitä, että valmistuvat oppivat riittävästi kotimaisia kieliä tai edes toista niistä, jotta se työllistyminen helpottuu niin toisaalta sitten OKMn pointti on siinä ollut se, että, että tutkimuksethan osoittavat, että näin ja näin suuri luku näistä ihmisistä työllistyy ja jää maahan. Se on totta, mutta meillä ei ole yhtään ainutta tutkimusta, joka kertoo siitä, millä aloille nämä ihmiset työllistyy. Keskitulot vaikuttaisi olevan alle 2 tonnin kuussa, joka kertoo siitä, että ne on jopa tutkijakouluissa Eli, niin kuin, eli, eli, eli, tai sitten matalapalkka muissa matalapalkkahommissa. Et ei, se, ei se kauhean hyvä näytä niin suoraan sanon tämän päivän kansainvälistyvä korkeakoulupolitiikkaa. Okei, nyt avataan tämä hu- huutokauppa ja mä oon nähnyt tämän kauhean määrän käsiä, niin pidetään aika, aika lyhyinä puheenvuorot, että kaikki laukkaat yhtiä, niin siellä oli Joo, on niin vähän aikaa, ettei voi keskustella, mutta äh, siis... Meille, meille, tämä, meille, okay. pakko Joo, tämä tarkastelu, mukaan ihan, ihan olla nyt niin Joo, no, tämä, tämä tarkastelu, mikä nyt te esititte, niin sehän on vaan tuommoinen, ei, siis se, se puuttuu kokonaiskuvaa. Te tarkastelette vaan pientä että mistä, mistä maahanmuutossa on kysymys, mistä on, kuinka se liittyy yhteiskuntapolitiikkaan yleensä ja näin pois. Eli niin siis sen takia on vähän hankalaa, että pitäisi keskustella todella, todella laajasti tästä kysymyksestä, mutta mä tuon vain yhden pointin esiin. Ja se on se, että meillä on 90-luvun puolivälistä asti ollut eh, noin puolen miljoonan työttömän joukko Suomessa, joka on aikaan saanut, johtuu siitä, että Suomen rajat on avattu. Meillä on täysin kaosmainen tilanne tällä hetkellä työmarkkinoilla ja tänne, tänne osa saa, siis, saa siis tulla ulkomaalaisia ihmisiä ja sinänsä mulle ei tällaista yhtään mitään, mutta mä, nyt kysymys on, on siitä, että kuinka paljon talous tarvitsee työvoimaa. Näköjään meillä on ylimääräistä työvoimaa hirvittävän paljon, jos meillä on vuosikymmenet jo ollut semmoinen puolisen miljoonaa laajan työttömyyden luvuilla laskettuna henkilöitä, joita, joita vaikuttaa, joihin vaikuttaa työttömyys Eli jotain tässä politiikassa on pienessä Ja, ja Pauli. Tota, on väite se, että meillä on puoli miljoonaa työtä sen takia, että Suomessa on alle puoli miljoonaa maa. Ei se ole väite. En mä ole niin tuota- väittänyt. Ei, ei, ei. Sä ymmärsit ihan täällä. Okay, se ei ole väite, vaan kysymys yhteiskuntapolitiikasta, kokonaisuuden se, ymmärtämisestä. Okay. Se, ehkä siihen mulla vaan. Voi olla, että mä en ymmärrä täysin sitä kysymystä. Mutta jos mä, tota, tai mitä sä tarkoitat? Ei maahanmuuttoa voi tarkastella erillisenä ilmiönä. Kysymys on yhteiskunta yhteiskuntapoliittisesta. Totta kai, se on aivan ilmiselvä juuri näin. Mutta se, mitä se konkreettisesti ottaa tarkoittaa, ei mulle tiedä. Se, kun sä puhut, sanot, ei nyt hyvin voimakkaan näkemys kuitenkin maahanmuuton ja työttömyyden väliselle kausaliyhteydelle, niin se, se, se on hyvin tyypillinen tapa ajatella, että meillä on tietty määrä työpaikkoja, joista tulee enemmän ihmisiä, täytyy olla muita niin pois. Mutta ei, ei talous toimi niin sillä tavalla. Ei, se, ei meillä ole fiksattua määrää työpaikkoja. Jos joku saa töitä, niin joku muu, muu sen menettäisi. Talous, niin kun talouteen tulee lisää työntekijöitä, se talous kasvaa. Ei ole mitään syytä ajatella, että talous voisi kasvaa. Ei, me, ei meillä ole Helsingissä sen takia enemmän työttömiä, että Helsinki on suuri kaupunki kuin vaikka Varkaus se, että tulee lisää ihmisiä, ei johda työttömyyteen mitenkään automaattisesti, vaan se johtaa siihen, että meillä on myös lisää kysyntää palveluille. Meillä on ehkä mahdollisuutta perustaa yrityksiä, jotka tuottaa jotain palveluita, joille on kysyntää. Voi olla, ja siitä, on, siitä mä yritin puhua, on pitkä tutkimuskirjallisuus, joka pyrkii arvioimaan sitä, kuinka paljon maahanmuutto aiheuttaa työttömyyttä. Se tutkimuskirjallisuuden keskeinen tulos on se, että nämä näyttävät olevan yllättävän pieniä tai mahdollisesti jopa nollia nämä Se on vähän yllättävää, mutta se, niin tota, se ehkä kertoo siitä, että tämä ei ole millään muotoa tällainen yksinkertainen asia. Meille, tuli, meille ei tullut lama varmastikaan 90-luvun alussa siksi, että tänne alkoi tulla vähän enemmän maahanmuuttajia. Semmoista ei ole väitetty. Eikä ole väitetty. Mutta tämä on tärkeää. On, niin tota, tärkeintä huomata se, että työvoiman koko itsessään ei mitenkään ilmiselvästi johda työttömyyden kasvua. Tämä on tärkeä pointti. Okei, okay, siellä oli Joo, oikeastaan kysymys heräsi siinä Matin, jos muistan oikeasti nimen, niin tuota, puheenvuoron aikana. Ja, ää, tässä on aika pitkälti varmaan tarkasteltu koulu, jollain tavalla koulutettuja ää, maahanmuuttajia maasta toiseen. Mä kiinnostaisi, onko näissä joko Suomessa, suomalaisissa tai kansainvälisissä tutkimuksissa otettu huomioon tällaisia niin luku- ja kirjoitustaidottomien äh, henkilöiden sijoittumista sitten niin kuin yhteiskuntaan ja, ja työmarkkinoille? Suomen kohdallahan se on ehkä se, että ei me tiedetä ihmisten koulutusta, edes sitä kirjoitustaidon tai lukutaidon puutetta. Sen tyypillisesti, siis kansainväliskirjallisuus tyypillisesti maahanmuuttajat, maahanmuuttajat niin kuin on yliedustettu sekä koulutusjakauma osaamisen osaamisjakauma alapäässä että yläpäässä. Et niin, jos hyvin tyypillistä on se maahanmuuttaja, joka tosi huonosti koulutettu, taas on tosi hyvin koulutettu. Ja ei se, se ei ole niin, että kirjallisuus koskisi pelkästään niin koulutettuja ihmisiä, ehkä pikemminkin päinvastoin. Uh, voin kuvitella, että luku- ja kirjoitustaidottoman ihmisen on hyvin haastavaa pärjätä Suomessa. Ja he varmasti tarvii niin erityisiä toimenpiteitä, jotta se olisi mahdollista, mutta mä en ole tietysti, mä en ole ainakaan. Ei. Ja sitten siinä on se, että sitä on niin vaikea määritellä, että onko se niin luku- ja kirjoitustaito on latinalaisilla vai onko se niin primaari ja kirjoitustaito, eli myös omilla aakkosilla ja muuta. Että sitkin on niinku hirveästi eri kategorioita. Että näistä mua on sivistetty kanssa, että sekin on ihan monimutkainen asia. Kuka on sitten vai kuka ei Okei, oliko sulla eilen siellä tähän Matin? Okei. Okei, siinä on kanssa. Oikeastaan mulla ennen kommentti kuin kysymys. Tuota, asun Valtasaaressa ja naapurissa rakennetaan uudistuotantoa asuntaloja. Ja työmaa on seitsemällä kielellä. Kolme niistä on kyrillisiä. Siinä on jo muutettu. Mä kysyn, minkälaista laatua siinä on erittäin hyvä, Että tuota, tämä on tätä päivää, vapaa liikkuvuus. No mä sanoisin sen verran, että jos ajatellaan, okei, okay, meillä on EU-puitteissa, meillä on vapaa liikkuvuus, mutta itärajan yli ei ole vapaa liikkuvuus. Eli toisin sanoen se. Kolme, kolme, kolme kylistä kieltävät tunnistaa joo, Venäjän. Joo, mä tiedän. Niin, mutta se, kaksi muuta voi olla. Niin joo, mutta, en, mä, en tiedä. Mutta, mutta, ka, jo, mutta mikäli, mikäli henkilö tulee, tulee EUn ulkopuolelta, niin hän tarvitsee tänne, tänne viisumin ja sen lisäksi tehdäkseen työtä, niin hän tarvitsee työluvan, joka on kaksivaiheisen harkinnan takana. Meillä ei ole <clears throat> Toivottavasti kaikki on kunnossa, mutta kuulemme mukaan työn laatu on hyvää. Annetaan pisteet sinne. Okei, nyt ollaan yli, otetaan kaksi, kaksi vielä, on ollut jo lyhyesti. Kiitos. Tota, ensinnäkin ihan lyhyesti teille niin 90-luvulla oli mafiarikollisorganisaation järjestelmä, jolla vietiin sitten pk jotka tuhottiin ja muun muassa valuuttaluottojen kautta. Ja sitten yhdet tuli, saat jatkaa toimintaa, kun olet mafian ja sisällä. Sitten maahanmuuttosana Eikö ole totta, että maahanmuuttosana ei tarkoita muuttoa Suomen valtion tai Saksan valtion tai Ranskan valtion tai Kiinan valtion tai minkään muunkaan aiemmin itsenäisen valtion, jolloin Eikö ole totta, että maahanmuutto tarkoittaa ihmisten pakkosiirtelyä ja siirtelyä mafiarikollisorganisaation isänmaahan eli YK, veliksi ja sisariksi, joka kustannetaan kokonaisuudessaan systeemi yhtenä systeemi kahden, eli normaaliin ihmisten varoista eli julkisista varoista sisältää nimimme otetut alati kasvavat lainat sekä omaisuuksien varastamiset tavalla tai toisella ja aina liittyy työmarkkinoihin. Ja työmarkkinat siellä se, että täällä tuhotaan nimenomaan suomalaisista, jos puhutaan suomalainen työelämä, joka lakkautettiin, lakkautettiin niin työelämän lainsäädäntö kuin työehtosopimukset, tehtiin täysin oikeutetun EU-liittovaltion työ, elämää tavallaan säädäntöä ja sitä kautta muja lajettiin palkat sekä työehdot alas. Suomalaiset kotityöt ja ulkomaalaiset palvelut. Joo. vielä yksi viimeinen kysymys. Tämä on, jos tämä on tosiaan totuus. Tota, mä olisin halunnut kysyä kansainvälisistä opiskelijoista, jotka on hyvin haluttu ryhmä sillä tavalla, että yliopistojen strategioissa on tämä kansainvälisyys monella tapaa esillä. Ja sitten myös siinä mielessä haluttu maahanmuuttajaryhmä, että just tämä, että he jäis Suomeen näiden maisteriopintojen jälkeen, niin minulla on kaksi kysymystä. Ensimmäinen on se, että miten suhtaudutte näihin mahdollisiin lukukausimaksuihin, joita suunnitellaan varsinkin EUn ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. Ja toinen on se, että myös Helsingin yliopistossa näissä maisteriohjelmissa, niin siinähän ei mahdu yhtään esimerkiksi vaikka Suomen opintoja. Että se on kokonaan täynnä sitä pääaineen tai sen maistrelmalla niin opintoja, niin miten ongelmallisena näette myös tämän? Tota, just mä sanoin, että kerätään tähän samaan. Mulla Twitteristä on tullut kysymys. No se, joo, se liittyy, liittyy vähän, se on suoraan. Se, se vielä viimeisenä ja sitten, sitten tota, nopeasti. Tuohon. Joo, siis sinänsä, että tota, nyt niin kuin OKM, tuli myös, myös tämmöinen mietintö, että just lukukausimaksusta ja se on vaan sitten se tietysti se, että siinä vaiheessa pitäisi helsistä suomalaisten, helsinkiläiset, suomalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen pitäisi lähteä kilpailemaan niin kuin kansainvälisille tutkintomarkkinoille, jotka on hyvin kilpailuja. Ruotsissahan kävi niin, että ensin kun lukukausimaksu tuli, niin ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä romahti ja sitten se pikkuhiljaa on niin kuin lähtenyt kasvuun. Et sehän tietysti edellyttää sitä, että sitä tutkintot, tutkintojen laadulla pitää voida kilpailemaan ihan toisella, toisella tavalla. Et, tota, sinänsä niin kun, niin kun mä, on, on, mä en ota siis kantaa tähän lukukausimaksukysymykseen, mutta totean ainoastaan sen, että se on niin kun, hirvittävän hankala kysymys ja se, että sitten, että, että, että pystytäänkö ja halutaanko lähteä kilpailemaan sitten kansainvälisille tutkintomarkkinoille, jotka on todella niin kuin kovat sitten. Mutta toisaalta kysymys on sitten se, että sitä pitää niin kuin, et, et tällä hetkellä pitäisi pystyä löytämään, te, tekemään esimerkiksi sellaisia, me tulee Helsingin yliopiston ja muiden, muutamien muiden korkeakoulujen kanssa on tehty sellainen, sellainen pieni selvitystyö tai oikeastaan työryhmätyö, voi sanoa, liittyen suomen kielen, suomen kielen opetuksen sisällyttämiseen korkeakoulututkintoihin. Ja se pystyisi olemaan jonkinlainen ehkä tämmöinen extracurriculum systeemi, eli toisin sanoen lisätään siihen tutkintojen alkuun, joka on tutkinnon ulkopuolella olla sellainen tietty intensiivijakso, jolloin erityisesti ammattikorkeakouluissa sitten, sitten niin kuin, pikkuhiljaa niitä niin kuin tutkintoja, tut, tutkinnon kieleksikin pikkuhiljaa muuttuu sitten joko suomi tai ruotsi, joka mahdollistaisi sen, että erityisesti ammattikorkeakoulusta valmistuvat ammattikorkeakoululain tarkoittamalla tavalla työllistyisi paikallisille työmarkkinoille. Yliopistokoulutuksessa tietysti tavoitteet on vähän ehkä globaalimmat. kyllä järjestää Mikko viimeisen sanan. No kysymys. joo, meillä on Twitter-kysymys, eli, eli tämä liittyy suoraan, suoraan tuota Helsingin kaupunkiin ja, ja vähän niin tällaisiin niin sanottuun haluttuihin maahanmuuttajiin. Eli, eli mietitään, että minkä takia koulutetut EU-kansalaisilla niin tavattoman vaikea saada kotikuntapäätöksiä. Ja liittyen myös esimerkiksi tällaiseen, että että Helsingin maistraatti tulkitsee, että vakava avopuolisuus on kaksi vuotta Kelalle riittää kuusi kuukautta ja, ja, ja sitten, että tämmöinen kielteisen kotikuntapäätöksen saaminen saattaa kestää kolme kuukautta, vaikka kyseessä on niin tämmöiset selkeät tapaukset. tämä on nyt onneksi, siis tota, mä voisin sen verran sanoa, että tämä on, tämä on keskeinen kysymys, että, että erityisesti Helsingin ja Oulun maistraatit tulkitsee asiaa erityisen tiukasti ja, ja siihen liittyy muitakin tulkintoja, mä en mene sen, siihen, sen syvemmälle, mutta tässä on sellainen valopilkku tällä hetkellä, että, että väestötietolakia ollaan uudistamassa. Tällä hetkellä siellä sinne vuoden 2009 väestötietolaki jäi semmoinen ulkomaalaisen mentävä aukko. Ja, ja, ja nyt sitä väestötietolakia ollaan uudistamassa siten, että maistraattien kirjaamiskäytäntö yhdenvertaisesti vertaistus niin kuin ympäri maata paremmin. Tällä hetkellä ne on erittäin kirjavia ja kaupungin sinänsä, sinänsä maistraattien päätökset ei sido esimerkiksi kunnan viranomaispäätöksiä, mutta käytännössä ne niin kuin vahvasti ohjaa, mikä tarkoittaa sitä, että käytännössä kyllä me katsotaan viranomaispäätöksessä sitä, että minkälaisen kotikuntapäätöksen maistraatti on tehnyt, eikä tulkita sitä niin omin Okej, okay, då översätter han denna. Välkommen till Kidas borgerliga